Ờ... đây là mới gặp với mẹ ඔගොල්ලොත් ඔගොල්ලෝ අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ topic 1 class එකට. ඉතින් අපේ සාමාන්‍යයෙන් class එකක් පටන් ගන්න ඉද්දී අපි introduction මේ විදිහට introduce කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ class එක අපි topic එක ගැන මොනවද දැනගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි මේ කරන්න යන විභාගෙ මොකක්ද කියන එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනියට මම මේ විදිහට කරනවා class එකක්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන් එහෙම එකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපි ලබන අවුරුද්දේ අලුතෙන් තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ exam කරන කට්ටිය. මේ ලබන අවුරුද්ද එක්සෑම් එකට තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. දැම්ම තියා. ඉතින් අද මං හිතනවා අපි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. ඒ ඇරෙන්න මං හිතනවා නිකන් ලින්ක් එක මගෙන් ඉල්ලගත්ත කට්ටියකුත් හිටියා දෙන්න කියලා. එතකොට දැන් ඔක්කොමලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන අය සහ නැති අය මං හිතනවා ඉන්නවා ඔක්කොමලා බලාගෙන ඇති කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ ටොපික් එක ට සම්බන්ධ වෙන අය එක එක අරමුණු වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය හිටියා මට කතා කරද්දී සමහරක් අය වැඩි දෙනෙක් හිටියේ E74 එක මාරු කරගන්න ඕන හින්දා සමහරක් අය කිව්වා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටි වලදී කරන්න කියන නිසා ටොපික් එක කරන්න ඕනි කියලා කියපු අයත් හිටියා. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අද සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා කියපු අයත් හිටියා. ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එක ඕනි කියලා කියන අයත් හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එක දෙන්න ඕනි නිසා රෙකෝඩ් කරලා පටන් ගත්ත ක්ලාස් එක. එතකොට ටොපික් කියන්නේ ළමයි මේ test of proficiency in Korean කියන එක. එතකොට දැන් මේකේ අපි මේකටනේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට දැන් මං ක්ලාස් එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක සහ මේ එක්සෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මුලින්ම අපි කියලා චුට්ටක් කතා කරලා පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම එක්සෑම් එකට යන්න කලින් දැන් ඕගොල්ලන් මම ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ කරගත්තේ හෝඩියවත් අඩුමතරම තියෙන්න ඕනි කියලා මම කිව්ව සම්බන්ධ වෙද්දි මොකද එක්සෑම් එක තමයි ටාගට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ වෙනම හෝඩියේ ඉඳලා මුල සිට සරලව කියලා ඔය කියන්නේ නේද? කට්ටිය මුල සිට සරලව උගන්වනවා කියලා. එහෙම ක්ලාස් එකක් වෙනම තියෙනවා. දැන් මේක ටාගට් කරන්නේ එක්සෑම් එක. ඒ කියන්නේ අපි එක්සෑම් එකට එකේ තියෙන සිලබස් එක කවර් කරලා ඒකෙන් ගොඩ යන්නේ කොහොමද කියන එකට තමයි ක්ලාස් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට හෝඩියේ ඉඳලා උගන්වන්නේ නැහැ. අකුරෙන් අකුර උගන්වන්නේ නැහැ. ලංකාවෙනුත් සම්බන්ධ වෙන අය ඉන්නවා කියලා කිව්වා. ලංකාවේ අය වුණත් දැන් මතක තියාගන්න ඕනි මේ ක්ලාස් එකේදී මම හොඩිය උගන්වන්න යන්නේ නැහැ, ශබ්ද උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ තියරි ටික කරා. ඒ කියන්නේ අදාළ සිලබස් එකට අදාළ වෙච්ච ග්‍රැමර් ටික සහ ඒ වචන ටික ගැන කතා කරා, පාස් පේපර්ස් කළා, කෙලින්ම එක්සෑම් එක කරා. එහෙම එකක් තමයි මේකෙදී වෙන්නේ. හරිද? මේ ක්ලාස් එකේ එහෙම රැපිඩ් ක්ලාස් එකක්. කියන්නේ මාස තුනින් ටට්ටක් ගාලා කරා, ඉවර කරා, එහෙම එකක් යන්නේ. හරිද? එතකොට එක්සෑම් එක කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එක හැමෝටම මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. දැන් අපි topic 1 2 කියලා තියෙනවනේ දෙකක් නේ. topic 1 සහ 2 කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සමහර කිට හිතන්න ඇති දැන් මේ අපි 1 අද topic 1 එක කියලානේ කතා කරේ. ඒතර ඒ 1 එක තමයි මේ class එක. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් මම පෙන්නුවොත් එහෙම මේ මේක තමයි මේ අද කරන class එක අපි හරිද? මේක. මේකට මේක ඇවිල්ලා වෙන ක්ලාස් එකක් මගේ තියෙන ටොපික් 2 එක. ඒකටත් 1 2 කිව්වා අදත් 1 2 කිව්වා. ඒකට සමහර කයට පැටලෙනවා ඇති මේක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පැටලව ගන්න එපා. 2014 ඉඳලා ටොපික් එක ওই විදිහට වෙනස් වුණා. අලුතෙන් කොරියාවට ආවායේ දන්නේ නැතුව ඇති EPS ටොපික් කරලා 2014 ඉඳලා ඉස්සර තිබ්බේ ටොපික් චෝග් චුංග් කෝග් කියලා කොටස් තුනකට බෙදලා තිබ්බා. හරිද? basic intermediate advanced කියලා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ basic එක මේ විදිහට කරලා අර intermediate and advanced කියන එක එකම paper එකකට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. එකම paper එකට. ඒක තමයි topic 2 කියලා කියන්නේ. ඒ topic 2 එක ඇතුලේ 3 4 5 6 කියන මේ level තුනම හතරම තියෙනවා. මේ level හතරම තියෙනවා. එතකොට topic 1 එක කියලා අද මේ අපි පටන් ගත්ත class එක ඉල් uh, ඊග එහෙම නැත්නම් 1 2 කියන levels මේ දෙක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. අද අපි මේ පටන් ගන්නෙ මේකට ක්ලාස් එක. මගේ level 2 එකක් වෙනම තියෙනවා. හරිද? එතකොට 1 2 කියලා මම කිව්වේ විශේෂයෙන් මේක ගැන. එතකොට මේ 1 2 ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් වෙලේසි ළමයි දැන් අපේ ක්ලාස් එකේ බහුතරයක් ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්ලා නෙමෙයිනේ නේද? බහුතරයක් ඉන්නේ EPS topic ලියලා ආව අය. ඒ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මෙහි වැඩ කරන අය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට E74 කියන වීසා එකට මාරු කරන්න තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. එතකොට ළමයි EPS topic එක තියනවා නේ. EPS topic කියලා එකක් තියෙනවා. මේක topic එක. ඊට පස්සේ මේ EPS topic එක කියන එක තියෙන්නේ කොරියාවට වැඩ කරන්න එන අයටනේ. වැඩ කරන්න එන අය ටාගට් කරලා තමයි ඒකේ සිලබස් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ මේකේ වෙනස මොකක්ද කියන එක ඕගලන්ට චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම් මේකෙදි බේසික් ග්‍රැමර් ගොඩාක් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා නමුත් මේකේ තරම්ම නෙමෙයි. හරිද? තේරුණාද? EPS topic එක ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේදී ඉගෙනගෙන එනවනේ නේද? ලංකාවේදී ඉගෙනගෙන එනවා විභාගේ ලියලා විභාගේ පාසලන කොරියාවට එන්නේ. ඒ ආවා වුණාට මේ මට්ටමටම ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැමර් එහෙම ඉගෙනගෙන එන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ යම්තාක් දුරට ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේ මේ මට්ටමට ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් දෙකක් වෙන්නේ දෙක. එතකොට මේ මේ සිලබස් එක කවර් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේදී අපි වෙනමම ග්‍රැමර් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා මේක මොන වගේ ලෙවල් එකකද කොච්චර ඔයගොල්ලන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ මොන මට්ටමේද මේක කරලා ඉවරුනහම කියන එක ගැනත් අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට මේ භාෂාවේදී. එතකොට අපි ටොපික් 1 එක තමයි දැන් ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට EPS එකට වඩා චුට්ටක් වෙනස් කියලා මම කියවනේ. ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස්. ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ඇත්තටම. එතකොට ඕගොල්ලන්ට E74 එක මාරු කරන්න E74 එකට මාරු කරන්න මේකේ මේ දෙවනි එකට පාස් වෙන්න ඕනේ. දෙකට. එහෙම පාස් වුණොත් ඔයගලන්ට ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? ලකුණු පහක් හම්බ වෙනවා. පහක්ම ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටොපික් 1 එකෙන් 140කට වඩා ගත්තොත් ලකුණු පහක් හම්බ වෙනවා E74 එකට. හරිද? පහයි හොඳේ. වැඩි හම්බ වෙන්නේ එතකොට මේක මේ එක්සෑම් එක කරලා මෙහෙම කරලා ගොඩක් අය E7 ගහන්න යන්නේ නම අර ලකුණු 52කින් බලන E7 තියරන්නේ. ඒ කියන්නේ කෝයන් චුචුන්ස් එක අරගෙන කරන එකම කම්පැනිට ආවයි ඒගලන්ට මේක ගැලපෙනවා. එතකොට ලකුණු 5යි මට අඩු. ඒ 5 මෙතනින් දාගත්තා 20 එකේ ගහගත්තා. එතකොට ඊළඟට ලකුණු 5ක් මදි මට ලකුණු 10ක් ගන්න ඕනි කියලා ඉන්නවා. ලකුණු 10ක් ගන්න ඕනි කියලා ඉන්නවා. ඒ වගේ කෙනෙක් මේක කරලා පාස් වෙලා මේකත් කරන්න ඕනි. මේකත් කරන්න ඕනි. ආයි ටොපික් 2 එකත් කරන්න ඕනි. ඒ ටොපික් 2 එකේ 120ට වඩා ගත්තොත් ලකුණු ඔගොල්ලෝ තුනනේ. තුනෙන් ලෙවල් එක කියන්නේ ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. 10ක් හම්බ වෙනවා. 150ට වඩා අරගෙන හතරවෙනි ලෙවල් එකට පාස් වුණොත් ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා E7 එකට. හරිද? ඒ topic 2 එකේ අපි topic 2 එක ගැන වැඩි කතා කරන්නේ. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මේකේ සර්ගි කියන කැටගරි එක එකතු වෙනවා. සර්ගි කියලා කිව්වහම writing writing ලියන්න තියෙනවා. topic 1 එකේ ලියන්න නෑ ළමයි. topic 1 එකේ ලියන්න නැහැ. එතකොට මේක ඒකේ ඒ විදිහට ලකුණු හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට මේ topic 2 1 එක කරලා ඊළඟට මේක පාස් වෙලා මේක දැන් 104ට වඩා අරගෙන දෙවෙනි තැන දෙවෙනි ලෙවල් එකට පාස් වෙනවානේ. ඒ පාස් වෙලා ඔයගලන්ට KIIP කියන exam එකේ KIIP කියන exam එකේ ඔයගොල්ලෝ KIIP කියන එක අහලා ඇති. KIIP කියන්නේ සවෙතුන් හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා මේකේ තුන්වෙනි ලෙවල් එකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනි ලෙවල් එකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන් කතා කරන්න මම ගිය කළා දෙන්නම්. එහෙම මාරු වෙන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒකෙත් ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා කරගෙන යන්න ඕනේ දිගටම ඔයගොල්ලන්ට තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ හිටියයි කියලා ලකුණු 10ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මේ ගානම තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. පහයි. E7 එකට මම මේ කියන්නේ. හොඳේ. ඒතර මොකද මේ පන්තියට ගොඩක් සහභාගී වෙන්නේ E7 එකට ඕනි අය නිසා මම කිව්වේ. හරියද ගොඩ දෙනෙක් නැහැ. නමුත් ඉන්න අය දැන් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝ එක බලන අයටත් එක්ක තමයි මම කියලා දෙන්නේ. එතකොට දැන් ළමයි අපි ටොපික් 1 එකනේ කරන්නේ. ඒතර අපි ලකුණු ගන්න ඕනි 140ට වඩා. දෙවැනි මට්ටමට පාස් වෙන නම් 140ට වඩා ගන්න. දැන් අපි මේ ගැන කතා කරන්නෙම නෑ. මේක ඉස්සරහට තියලා මේ කොටුව තමයි කතා ටොපික් 1 එක. එතකොට ඊළඟට මේ හැම එකේම එක්සෑම් එක දැන් ටොපික් 1 එකනේ. බලන්න. මේ ටොපික් 1 එකේ අපිට කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. එකක් තික්කි අනිත් එක ඉල්කි. තික්කි ඉල්කි. හරිද? තික්කි කියන්නේ listening, listening සවන් දීම. ඉල්කි කියන්නේ කියවීම. කියවීම කිව්වහම අර comprehension කියලා කියන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නේද? ඒතර කියවලා කියවා පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට භාෂා දැනුමත් අවශ්‍යයි සමහර ප්‍රශ්න වලට. සමහරක් ප්‍රශ්න වලට අපි ඒ තාර්කිකව ඉස්සලා උත්තරේ හොයන්න නේවත් තියෙනවා. මේකෙදී. LK එකේදී. ඒතර LK අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. ලේසියෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ දැන් topic 1 එකේ අපි exam එක පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් 10ට එක්සෑම් එක ඊරිදා දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නෙමෙයි හැමදාම ඊරිදා තියෙන්නේ ඊරිදා විභාගේ පටන් ගන්න 10ට අපි 9:20 වෙනකොට විභාග ශාලාවට ඇතුළත් විය යුතුයි හරිද එතකොට මේ ටොපික් 1 එකද 2 2 එකේදී ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා 1 එකේදී අනිවාර්යෙන් අපි 9:20 වෙනකොට විභාග ශාලාවට ඇතුළත් වෙලා ඉන්න ඕනි විභාග ඉවර වෙනවා 11:40ට හරිද එතකොට විනාඩි 100ක කාලයක් විභාගේ සවස් වෙනවා හරිද? එතකොට ඒ අපිට කැටගරි දෙකක් දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියන එක විතරක් මතක තියාගන්න. අපි විභාග ටයිම් එක පස්සේ තියාගමු. ඒ අන්තිමට කරන එකක් නෙමෙයි මාස තුන ඉවර වෙලා. එතකොට අපිට සවන් දීම සහ කියවි කියවා පිළිතුරු ලිවීම කියන දෙක තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට අපි බලන්න ඕනි මේ ප්‍රශ්න මොනවද අපිට එන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද කියලා. හරිද? මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ? ත්‍රිත්කි ප්‍රශ්න, ඉල්කි ප්‍රශ්න කීයක් එනවද කියන එක තමයි ඊගාවට වැදගත් වෙන්නේ. කීයක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මුන්හංසු කියලා කියනවා. මුන්හංසු කියලා කමේ ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද කියන එක සංඛ්‍යාව ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව සවන් දීම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව අපිට 30ක් හම්බ වෙනවා. 30ක් එනවා. ප්‍රශ්න 30ක් එනවා. ප්‍රශ්න 30ට ලකුණු දෙන්නේ 100ෙන්. ලකුණු දෙන්නේ 100ෙන්. හරිද? ඊළඟට ඉල්කි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉල්කි එකෙත් අපිට ලකුණු ප්‍රශ්න හම්බ වෙනවා 40ක්. ප්‍රශ්න 40ක් එනවා. ප්‍රශ්න 40ට ලකුණු දෙන්නේ ඒකෙත් 100න්. එතකොට අපිට මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය 200න් තමයි හම්බ වෙන්නේ. 200න් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හරිද? 200න් ලකුණු දෙනවා. බලමු අපි එතකොට ඔගලන්ට 140ක් ගන්න කොච්චර ලේසිද කියලා ඉස්සරහට ඉස්සරහා අපි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා කරනවානේ. එතකොට අපි බලමු ඔයගලන්ට 200න් කීයක් ගන්න පුළුවන් ඒද? 140 මම කියන විදිහට කරගෙන ගියොත් ඔයගලන්ට ඇත්තටම 140 ගන්න එක අමාරු නෑ. පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ ළමයි. හරිම ලේසියි. හරිද? එතකොට මේ මුංජේ යූහොන් කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා. යූහොන් කියලා කියන්නේ වර්ගය කියන එක මෙහෙලා දෙන්නම් මේ මුංජේ යූහං මුංජේ කියන්නේ ප්‍රශ්න යූහං කියන්නේ වර්ගය ප්‍රශ්න වර්ගය මොකක්ද කියලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න වර්ග තියනවා නේද ළමයි අපි ඔයගොල්ලෝ ලංකාවෙත් අහලා ඇති මේ ප්‍රශ්න වර්ග තියනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ බහුවරණ ප්‍රශ්න ওই විදිහට එනවනේ බහුවරණ ප්‍රශ්න මොනවාද ඒකට කෙටි පිළිතුරු ලියන ප්‍රශ්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න වර්ග තියෙනවානේ දැන් මේකෙත් එහෙම ප්‍රශ්න වර්ග තියෙනවා. මේකේ. විභාගෙට අපිට ප්‍රශ්න වර්ග එනවා. එතකොට මොනවද ටොපික් 1 එකේ එන ප්‍රශ්න වර්ග. ලියලා තියෙනවා මේකේ සොන්තෙක් යොන් කියලා. සොන්තෙක් යොන්. සොන්තෙක් කියලා කියන එකේ අපි මෙහං කියන එක අතරලා සොන්තෙක් කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම සොන්තෙක් හදා කියන එක ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති. සොන්තෙක් හදා කියලා කිව්වහම තෝරනවා කියන අර්ථය. තෝරනවා කියන අර්ථය. හරිද? එතකොට අපි කෙග්වන් ශික් කියලා කියනවා ඊළඟට අපි කියනවා චුගන් ශික් කියලා ওই විදිහට හඳුනන හඳුනන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. දැන් මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහට ටිකක් සරලව ලියලා තියෙන්නේ. සොන්තෙක් හ්‍යොන් කියලා කිව්වහම තෝරා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. තෝරා ගන්න. හරිද? තෝරා ගැනීමේ මේ කියන්නේ ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න හතරේ නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට LG එකත් ඒ වගේ. චුක්වාංශික නෙමෙයි LG එකක් තියෙන්නේ මොනවද? සොන්තෙක්යොන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. සොන්තෙක්යොන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තෝරලා ලියන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න තෝරලා ලියන්න තියෙන්නේ. ඒත් බලන්න ඒක හරි මැලේසියි. මොකද ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් උත්තරේ තෝරන්න තියෙනවා. එතකොට අපි ලිසනින් එකේදී කරන්නේ අහලා අහලා ඒකට නිවැරදි පිළිතුර තෝරනවා. ඊළඟට ඉල්කී එකේදී කරන්නේ කියවලා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන එක. හරිම ලේසියි. ওই විදිහට අපි ඉගෙනගෙන ඉගෙනගෙන විභාගේ ලියලා දැන් අපි විභාගේ මොන මට්ටමටද අපි ඒ ඒ දැනුම අපේ මොන මට්ටමද කියන එක මෙතන පොඩක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මම. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොයි කොයිතරම් මට්ටමකට මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනිද? 1 2 කියන එක පාස් වෙන්න කියන එක. පොඩක් මම පැහැදිලි කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් භාෂාවක් කියන එක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම භාෂාව කියන එක ඕගලන්ට කොහොමත් පුළුවන්නේ. දැන් සිංහල අපි සිංහල පවුලක ඉපදුනොත් එහෙම අපිට අකුරු ලියන්න කලින් අපිට භාෂාව පුළුවන්නේ නේ. අපි අම්මට අම්මේ කියලා කතා කරන්නේ තාත්තට තාත්තේ කියලා කතා කරන්නේ බත් වලට මොනවාද බත් හරි හබුන් හරි මොනවා හරි කියලා කතා කරන්නේ අපි අකුරු ඉගෙනගෙන නෙමෙයිනේ අයන් අල්මයන් මායන් කියලා කියන්නේ පස්සේ නමුත් ඔයගොල්ලන් ලැන්ග්වේජ් එක කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු එකක් ඒ වගේ දැන් ඕගලන් යම් දැන් මේකෙදි අපි ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට මේ විදිහට උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙනවට කලින් අපි ලැන්ග්වේජ් එක යම් කිසි මට්ටමකට ඕගොල්ලෝ දන්නවා යම් කිසි මට්ටමකට දැනගෙන ඉන්නවා නමුත් අපි මේක ඇතුලේ මේ රාමුවට තියෙන ටික ඉගෙනගෙන තමයි විභාගෙට ලියන්න ඕනේ එතකොට මේකට මොනවද අදාළ වෙන්නේ කියලා ඉල් ඊගපල්ට මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මට්ටමට දැනගන්න ඕනේ කියලා කොයි මට්ටමටද බලන්න චගී සොගේ හකි මුල්ගොන් සකි 음식 주문하기 등 생존에 필요한 기초적인 언어 기능을 수행할 수 있으며 자기 자신, 가족, 취미, 날씨 등 매우 사적이고 진숙한 화제에 관련된 내용을 이해하고 표현할 수 있다. 오늘 위대다 하더라. 난 오글랑 1급 맞다면 길라 기하네. අපි ඉල්ගප් මට්ටම කිව්වේ ලකුණු කීයක්ද? බලන්න. ඉල්ගප් මට්ටම කිව්වේ ලකුණු 80ත් 139ත් අතර. ඔය ඔය මට්ටමට හම්බ වෙනවා නම් අපි මේ මේ ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ටික මොනවද? චාගීසෝගේ හකි. මොකද චාගීසෝගේ හදා කියලා කියන්නේ? චාගී කියලා කිව්වහම තමන් කියන අර්ථය. සෝගේ හදා කියලා කියන්නේ මේ සෝගේ හදා කියන වචනය සෝගේ හදා කියන එකෙන් තමයි මෙතන සෝගේ හාගි කියලා හැදිලා තියෙන්නේ. සෝගේ කරනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දෙනවා. ඒතර තමන්ව හඳුන්වා දිය හැකි. EPS මට්ටමනේ ළමයි. දැන් EPS topic එකේදී අපි EPS topic කරලා ආවම අපිට අපිව හඳුනලා දෙන්න පුළුවන් නේ. ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. 저는 누구 누구입니다. 저는 스리랑카에서 왔습니다. 저는 어, 무슨 뭐몇 살. 어, 저는 스무 살, 스물네 살입니다. ඔය විදිහට තමන්ගෙන හඳුනලා දෙනවා. ඊළඟට මුල්ගොන් 사기. මුල්ගොන් කියලා කිව්වම බහන්ඩ 사기 මිලදී ගැනීම මොනම හරි බහන්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන් අපිට. 이거 얼마예요? 아, 얼마예요? 이거 천 원이에요. 어, 천원 주고 물건 샀어요. 그렇게 그런 일을 할 수 있다. 그 다음에 음식 주문하기. 음식 කියලා කිව්වහම කෑම 주문하기. කෑම චුමුන්හකි චුමුන්හදා කියලා කියන ඕඩර් කරනවා. අපි කෑම ඕඩර් කරන්නේ කොහෙට ගිහිල්ලාද ළමයි? අපි කෝල් කළත් සමහරක් වෙලාවට කොරියාව කෑම ඕඩර් කරනවා නේද? එහෙම නැතුව අපි සිත්තමට ගිහිල්ලා යෝගියෝ මො කිම්චි චිගේ හනා චුසේයෝ කිම්පා පංචුල් චුසේයෝ ඔය විදිහට චුමුන් කරනවා නේ චුමුන් කරනවා. එතකොට දම්ෂික් චුමුන් හාගේ කියන මට්ටමත් අපි මෙතනදී දැනගන්න ඕනේ. මෙවැනි 생존에 필요한 기초적인 언어 기능 කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ 생존에 필요한 기초적인 언어 기능 කියලා කියන්නේ? සෙන්ජොන් කියලා කියන්නේ ළමයි මේ සර්වයිව් කියන අර්ථය ඒ කිව්වම අපි දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට කරන්න පුළුවන් සරල දේවල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අවශ්‍යතා අපේ අවශ්‍යතාවයල් අවශ්‍යතාවයල් සපුරා ගන්න පුළුවන් බේසික් මොකද මූලික භාෂාව. කිචෝචෝගෙන් ඔනෝ කියලා කිව්වහම මේ බේසික් ලැන්ග්වේජ් එක. මූලික භාෂාව අපිට ස්විංගල් සිස්ටම්යෝ කියලා කිව්වහම කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවලු. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන අර්ථය එතන තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට චාගේ චාෂින් ඊට පස්සේ චාගේ චාෂින් තමන් කජොක් ෆැමිලි එක ත්‍රිමි පවුල ඊළඟ ත්‍රිමි කිව්වහම මොනවද විනෝදාංශ ඊළඟට දල්ෂි දල්ෂි කියලා කියන්නේ කාලගුණය. එතකොට කාලගුණය ගැන කියද්දි කොහොමද අපි හිරිදා, පීගාවදා, නූනියෝදා, පරම්පුල්දා ඔය වගේ සරල දේවල්. එතකොට චිමි කියලා කිව්වහම මොන වගේද විනෝදාංශ තියෙනවා දැන් චිමි කියලා කොහොම අපිට ඩොරේරල් පුරුදා, ඩොරේරල් තුත්තා, චුමුල් තුදා ඊළඟට මොනවද තව චිමි තියෙන අපිට ඒ කියන්නේ විනෝදාංශ හැටියට අපි ගන්නද චෙගල් ඉල්තා නේද? මිෂිකල් මන්දද? ඒකත් චිමි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෑම හදන එක ඒ වගේ තමයි චිමි ගැන කතා කරන එක. ඊළඟ උන්දොන් හදා ක්‍රීඩා කරන එක වගේ. කජොක් කියලා කිව්වහම පවුල එතකොට පවුලේ අය දැන් හඳුන්වන මේ නම් තියෙනවනේ හොචින්ෝ කියලාත් අපි හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ පවුලේ අය හඳුන්වන නම් අම්මා, තාත්තා, අයියා, අක්කා විතර අවමෝනි, ආපෝචි, නූනා, ඔන්නි, ඊළඟට හං, නම් තොන්සෙන්, යොතොන්සෙන් වගේ සරල බේසික් ටික මූලික ටික හොචින්ෝ කියලා කොරියන් භාෂාවේදී ගොඩාක් ටිකක් මොනවද ඒකට කියන්නේ කම්ප්ලිකේටඩ් වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා ළමයි. දැන් ඒවා අපි සවෙතුන් හබ් එකේදී ගොඩාක් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද කල්චර් එක ඉගෙන ගන්න ඕනි නිසා ඒ ටික. නමුත් දැන් ටොපික් එකේදී බේසික් දැන් බේසික් එකේදී නම් ගොඩක්ම මූලිකවම අම්මා තාත්තා අයියා අක්කා ඔය ටික විතරක් දැනගෙන හිටියාම ඇති පවුලේ. ගෙදර හරාබුජි හල්මෝනි ඔය වගේ. සම්චොන් ඒකත් දැනගන්න ඕනි ගොඩක් මාමා කෙනාට ඊළඟට නල්ෂි මේ වගේ මේවූ සහචෝගීකෝ 金属칸 화재, 진숙한 어, 화, 어, 화재에 관련된 내용을 이해하고 표현, 표현할 수 있다 කියලා කියන එකනේ. සාමාන්‍ය එදිනදා බේසිකලි අපිට අවශ්‍ය දේවල් අවබෝධ කරගෙන සහ ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් ඇති වෙනවා කියලා කියන මේ ඉල්ගප් කියන මට්ටමේදී. ලකුණු අපි 139ට වෙනකන් ගත්තාම. හරිද? ඒකට යක් 800개의 기초 어휘와 기본 문법에 대한 이해를, 이해를 바탕으로 간단한 문장을 생성할 수 있다. 이렇게 나있는데 yani අපිට වචන ඕහි කියලා ගත්තොත් එහෙම වචන වාග්මාලාව ගත්තොත් 800කින් සමන්විත වෙච්ච වාග්මාලාවක මූලික ව්‍යාකරණ මූලික ව්‍යාකරණ පිළිබඳව අවබෝධය ඇති වෙනවා. ඒ හා සම්බන්ධ මේ මූලික ව්‍යාකරණ යොදාගෙන අපිට මොනවාද ගොඩනගන්නට පුළුවන්. 문장을 생성할 수 있다 කියලා කිය 간단한 문장. 간단한 කියලා කියන්නේ සරල. ඉතා සරල. දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ 이거 얼마예요? 아 ඊළඟට කිම්චිචිගේ 하나 주세요. ඒ සරලයිනේ. ඉතා සරල. ඉතා සරල වාක්‍ය ගොඩනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා අර අපි දන්න වචන ටික යොදාගෙන. ඊළඟට තෝහන් 간단한 생활 문 생활 생활 메타는 같은 생활문과 어, 실용문을 이해하고 구성할 수 있다. ඒ කියන්නේ එදිනදා ජීවිතේදී අපි පාවිච්චි කරන වචන සහ පාවිච්චි කරන මට කෝල් එන්නේ දිගටම හිතන වචන පාවිච්චි කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? ඊළඟට ළමයි බලන්න ඕනේ ඕගොල්ලන් මේකෙදි ඒ කියන්නේ ඒ වචන යොදාගෙන අපිට කතා කිරීම සහ ලිවීම කියන එක කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? ඊළඟට ඊගප් වලට අපි ගියොත් එහෙම ඊගප් වලට ගියාම අතනදී අපි එම්ෂික් චුමුන්හාගේ චගිසොගේහාගේ මුල්ගොන්සාගේ වගේ ඒවා කරා මෙතනදී ඊග මට්ටමට ආවහම චුට්ටක් විතර ඇඩ්වාන්ස් වෙලා වනවද 전화하기 부탁하기 등 일상 생활에 필요한 기능과 우체국, 은행 등 공공시설, 공공시설 이용에 필요한 기능을 수행할 수 있다 කියලා කියනවා. අතනදී අපි බේසිකලි මොනවා හරි කඩේකින් බඩුවක් ගන්නවා, සිත්තමකට ගිහිල්ලා කෑම එකක් ඕඩර් කරනවා, ඊළඟට තමන්ව හඳුන්වලා දෙනවා වගේ පොඩි සරල දේවල් වලට යොදාගත්ත භාෂාව මෙතනදී චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා මොනවාද? 우체국, 은행 등 공공시설에 이용, 이용한 이용, 공공시설 이용, 이용에 필요한 기능. ඒ කියන්නේ 공공시설 කියලා කිව්වහම public places තියෙනවානේ දැන් උචේකුක් එකක් කිව්වහම මොනවාද? තැපැල් කාර්යාලයක්. එහෙන් කිව්වහම බැංකුවක්. ඔය වගේ අවස්ථාවලදී අපිට කතා කරන්න තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක. ඒක අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ඒක ඒ මට්ටමට අපි දැනගෙන ඉන්නවා මේ ටොපික් 2 එක පාස් වෙන මට්ටමට ඉගෙන ගත්තාම. ඊළඟට චොනාහගේ පුතක් හගේ වගේ. චොනාහගේ කියලා කෙනෙක් කෝල් කරන එක පුතක් හදා කියලා කොහොම යම් කිසි දෙයක් අපි මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලීමක් කරනවා. මොනවා හරි අපේ අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න මේකෙදී හැකියාවක් තියෙනවා ඒ මට්ටමට භාෂාව දැනගත්තාම. අතනදී අපි 800ක් දැනගත්ත වචන මෙතනදී 1500 චොන් ඕබෙක් සහ චොන් ඕබෙක් පුතෝ ඊ චොන් කාචි 1500ක් සහ 2000ක් වෙනකන් ඕහි ඕහි රලියොන් හායෝ සාචෝගීකෝ චින්සුඛන් හාජේ හල්යොන් බුන්දන් තන්විරෝ ඊහාකෝ සයකසිතා කියලා කියන. එතකොට 1500ක් සහ 2000ක වචන ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන අපි භාෂාව භාවිත කරනවා කියලා කියන මේ දෙක කියන ලෙවල් එකේදී පොංකා කිචුන් ඊගප් කියන එකේදී බලන්නේ අපිට එහෙම හැකියාවක් තියනවාද කියන එක. හරිද? ඊළඟට මෙතනත් කියනවා ළමයි මේ අපි විධිමත් භාෂාව සහ අවිධිමත් භාෂාව. කොන්සික් චොක්ක දාමේ පී කොන්සික් චොක්ක දෙකම විධිමත් සහ අවිධිමත් භාෂාව කියන එකේ වෙනස අපිට දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා මේකෙදි. හරිද? ඒ මට්ටමට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි ඊළඟට topic 2 topic 1 එකේ දෙවෙනි එකට වෙනකන් පාස් වෙන්න. නා බලන්න සිංහලෙන් මේක මේ දෙවෙනි මට්ටම ඔබට දුරකථන උගල ලබා දීම සහ උපකාරයක් ඉල්ලසම යම්කිසි ඉල්ලීමක් අපි කරනවා. එවැනි අවස්ථාව ගැනි එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය කාර්යයන් සහ සැපල් කාර්යාල සහ බැංකුවනේ පොදු පහසුකම කියන්නේ කොංගොන් සිසල් කියන එක තමයි එතන මහජනතාව පාවිච්චි කරන තැන් ඒ වගේ පාවිච්චි කිරීමට අවශ්‍ය කා ඉටු කර හැකි කියලා කියන. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපිට එතනදී කරගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට පුද්ගලික සහ හුරු පුරුදු මාතෘකා මත වචන. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී මේ මේකේ අපි එදිනදා ජීවිතයේදී පාවිච්චි කරන වචන සහ අපි අපි අපි මොනවාද කියලා කියන්නේ අපි අපේ අවශ්‍යතාවය සඳහා පාවිච්චි කරන වචන ඒවා 1500ක් 2000ක් වගේ දේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියන මේ මට්ටමේදී. ඊළඟට විධිමත් සහ විධිමත් භාෂාවේ වෙනස අඳුරා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය ඔය මට්ටමට වෙනකන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි ළමයි topic 2 එක පාස් වෙන්න නම්. topic 2 එක. ඒ කියන්නේ එකේ දෙවෙනි කොටසට වෙනකන් පාස් වෙන්න අපි ඔය මට්ටමට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට බේසික් කොරියන් ඇත්තටම බැලුවොත් බේසික් කොරියන් නමුත් EPS එකට වඩා පොඩ්ඩක් විතර වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් ඊගප් මට්ටම කියන එක ගොඩාක්ම ඇඩ්වාන්ස් නැහැ ගොඩාක්ම ඇඩ්වාන්ස් නැහැ නමුත් අර වචන අපි දැනගත යුතු වචන තියෙනවා සහ මේ අවිධිමත් භාෂාව විධිමත් භාෂාව කියන දෙකේ වෙනස අපි අවබෝධ කරගෙන කතා කරන්න ඕනි විශේෂයෙන්ම දැන් EPS topic කරලා විභාගේ පාස් වෙලා එන ළමයෙක්ට ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට මේ නොපිම්මල් නොපිම්මල් ප්‍රයෝගයන් කියන එක හරියට කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිහිටි දැන් මෙතනදී වැඩිහිටියන කතා කරන විදිහක් තියෙනවනේ කොරියාවේ නේද? වැඩිහිටියන්ට කොහොමද ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? ඒතර අපි නොපිම්මල් කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ EPS එකේදී. ඉගෙනගෙන ආවා වුණත්. ඒතර ටොපික් වලදී අපි ඒක හරියට අවබෝධයක් කරගන්න මට්ටමට දැනුමක් තියනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අපි ඊග මට්ටමට කෙනෙක් පාසලා හිටියනම් ඒකත් අපි දැනගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට අපි දැන් දැන් අපි උච්චිකුක් එකට ගිහිල්ලා අපි යාළුවන්ට කතා කරනවා වගේ කතා කරන්නේ නැහැනේ. අපි මොනවා හරි දෙයක් අපි يعني අපි පු탁 කරනවා නේද කියලා සමහරකට පු탁 කරනවා වෙනස් පුළුවන් සමහරකට අපි සේවයක් ලබා ගන්න යන්නේ ඒ වගේ තැනකදී පාවිච්චි කරන භාෂාව වෙනස්. ඒතර ඒක ගැන අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඒ වගේ තැන්වලදී අපි විදෙමත්ම භාෂාව කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. ඒතර ඒ සියල්ල මේකෙන් ඕගලන් ටොපික් 2 එකට වෙනකන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අර ටික ඔක්කොම කව වෙලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඔයගලන්ට මෙහිදී කොරියාවේදී එදිනදා ජීවිතයේදී කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ භාෂාව භාවිතයේදී. හරිද? මොකද බේසික් ටික කවර් වෙන නිසා. ඊළඟට ළමයි අවසාන වශයෙන් මම පොඩ්ඩක් මේ විභාග ගැනනේ අපි කතා කරේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියන එක කතා කරේ. මෙතන මේ විභාගයට ගිහාම ඔගලන්ට මොන වගේ තත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන එක මම ඔයගලන්ට චුට්ටක් පෙන්වන්නම්. දැන් අපි කලින් කිව්වනේ අපිට පේපර් එකක් එනවා මේකේ තෝරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තෝරන පේපර් එක එකට උත්තර ලියන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. EPS එකටත් එන්නේ මේ වගේ එකක් නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති EPS එකේ තියෙන මේ වගේ එකක්. ඒතර මේකෙදි අපි මේ මේ පාට කරන්න තියෙන්නේ මේ බෝල හරියට පාට කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් number 1 කියන ප්‍රශ්නෙට අදාළව පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළව 1 2 3 4 කියලා මේ විදිහට කොටු තියෙනවා මේ බෝල තියෙනවා බෝල ඇතුලේ අංක ලියනවා මේකට අදාළ අංක එකට උත්තරේ 3 නම් මේ විදිහට 3 පාට කරනවා අංක දෙකට උත්තරේ 2 නම් මේ විදිහට පාට කරනවා 3ට මේ විදිහට පාට කරනවා ඒ විදිහට පාට කරන්න තමයි තියෙන්නේ හරිද මේ පාට කරන එක මේ විදිහට නිවැරදිව කළේ නැත්නම් මේ මේක තමයි හරි විදිහ මේ විදිහට වැරදිලා තිබ්බොත් එහෙම උගලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒකත් මතක තියාගන්න විභාගෙදී. හරිද? විභාගෙදී මේ පාට කරන එක කලබලයට මේ විදිහට තිත් තියනවා මෙහෙම පැත්තක් පාට කරනවා හෝ මේ විදිහට ඇඳලා නැත්නම් මෙහෙම හරියක් දාලා මේ වගේ තියෙන්න බෑ. ඕගොල්ලන් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් ඒ රවුම පාට කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට ඔගලන්ගේ මේකේ මේ විභාග පේපර් ටික මේ ටික ලැබුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ටිකක් තියෙනවා. පොඩක් කොරියන් වලින් ලියලා තියෙන්නේ මම මේක නිකන් පැහැදිලි කරන්න ඔයගොල්ලෝ මතක විතර මතක තියාගන්න. සුවම්පියෝ සංගයි ඉරමල් හංගලෝ කිසේ හන්තා කියලා කියනවා. මේකේ සුවම්පියෝ කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙන ඇඩ්මිෂන් එක. ඒ ඇඩ්මිෂන් එකේ තියෙන නම මෙතන ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. කොරියන් වලින් ලියන්න ඕනේ. හංගුගෝ කියලා තියෙනවා මෙතන. මේකේ කොරියන් වලින් ලියනවා. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා යොන්ගෝ කියලා. යොන්ගෝ මේකේ පේන්නේ නැහැ හරියට පැහැදිලි නැහැ. ඒකේ අපි ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද? සෝම්පියෝ සංගයි ඉරමල් යොන්ගෝරෝ කිචේ හන්දා. ඊළඟට අපි යට කරන්නේ යටින් ලියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා. හරිද? ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ? සෝම්පියෝරල් suhompono මෙතන වෙන්න ඕනේ. suhompono නෙවෙයි suhomponoral suhom suhompono කියලා කියන ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක suhomponoral arabia subtaro kise hanhu markingal handa. මෙතන බලන්න සුවම්පොනෝ කියලා කොහොම ඔයගලගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක මෙතන තියෙනවා මේ නම්බර්ස් ලියලා තියෙන මෙතන 1 1 1 2 2 2 3 3 3 විතර ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන් සුවම්පියෝ සොහෝම් පොනෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක මෙතන ඉස්සෙල්ලා ලියනවා. ලියලා ඉවර වෙලා මේකේ මාක් කරන්න ඕනේ. දැන් එක නම් අංක එක බෝලේ පාට කරනවා. දෙක නම් දෙක පාට කරනවා. තුන නම් තුන තුන්වෙනි රෝ එකේ තුන පාට කරනවා. පහ නම් පස්වෙනි රෝ එකේ මෙතන පහ පාට කරනවා. ওই විදිහට ඒ ටික එකත් පාට කරගන්න ඕනේ. හරිද? ওই විදිහට ඊළඟට අපි නම්බර් එක මෙතන ලියලා පාට කරන එක පාට කරනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මුන්ජේ යුහ්‍යොන්ල් හාගින් හන්හු බාකින් හන්දා කියලා කියනවා. මුන්ජේ යුහ්‍යොන් කියන වචනය ආවා. මුන්ජේ යුහ්‍යොන්. මුන්ජේ යුහ්‍යොන් කියන වචනේ කලිනුත් ආවා අපිට. කලින් මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න වර්ගය කියන එක. ප්‍රශ්න වර්ගය දැන් අපිට මෙතන තියෙන තෝරලා ලියන්න. මේ ප්‍රශ්න වර්ග අපි අවබෝධ කරගෙන තෝරලා ලියනවා. ඊළඟට ළමයි තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න වර්ග කියලා කිව්වහම ප්‍රශ්න වර්ග ඇත්තටම අපිට පේපර් එක ගත්තහම ප්‍රශ්න වර්ග කීපයක්ම එනවා. ප්‍රශ්න වර්ග කීපයක්ම එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තෝරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක එක පැත්තකින් බැලුවම තොන්තෙක් හැවුම් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් එක එක විදිහට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවනේ. ඒක හැදිච්ච පේපර් එක හැදිලා තියෙන සැකිල්ලක් තියෙනවනේ. ওই සැකිල්ලේදී ගත්තාම එක එක වර්ගවල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා ව්‍යාකරණ අහලා ව්‍යාකරණ. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා වචන. වචන වලින් ඒ කියන්නේ අපි කිව්වහම ඕවි කියලා අපි ඉගෙන ගන්නනේ අපි දැන් කලින් කිව්වනේ මම ඕවි අපිට වචන පළවෙනි මට්ටමේදී වචන කීයක් කියලාද කිව්වේ ඉල්ගිප් නම් වචන 800ක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊගිප්ත් නම් වචන 1500ක් 200 2000 අතර දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ওই විදිහට වචන දෙනවනේ වචන වලින් එන්න ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඡේදය කියවලා ඕකෙට අදාළව දැන් හිස්තැනක් තියෙනවා නම් ওই හිස්තැනට අදාළ නිවැරදි ග්‍රැමර් එක තෝරන්න ඉන්න වචන තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒ යුහයොන් එකට අනුවත් ප්‍රශ්න වර්ගය ඒවැනි ප්‍රශ්න වර්ගත් අපිට බෙදන්න පුළුවන් පේපර් එක බලලා මෙන්න මේ වගේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි මේකේ එන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට දැන් අපි පේපර් එකක් පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් බූලිකව ඔයගලන්ට මම හිතනවා අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. අපි දැන් ටොපික් 1 එක ගැන කතා කරේ. ටොපික් 1 එකේ අපි ලකුණු කීයක් ගන්න ඕනිද? පාස් වෙන්න නම් දෙවෙනි මට්ටමට ලකුණු කීයක් ගන්න ඕනිද? උත්තර දෙන්න බලන්න දෙවෙනි මට්ටමට පාස් වෙන ලකුණු කීයක් ගන්නවනිද? අහගෙන හිටියේ ළමයි එක්කෙනෙක්වත් අහගෙන 100 140 140ක් ගන්න ඕනේ 140ක් ගන්න ඕනේ ඊළඟට ටොපික් 1 එකේදී අපිට මොනවද ළමයි එන්නේ পেපර්ස් මොන වගේ পেපර්ස් දෙන්නේ පේපර් කීයක් එනවද? දෙකක්. දෙකක් එනවා. මොනවද එන්නේ? තකි ඉල්ගි. තකි ඉල්ගි. තකි ඉල්ගි කියන පේපර්ස් දෙක එනවා. ඊළඟට අපි විභාග ශාලාවට කීයේ වෙද්දී යන්න ඕනිද? 9:40 9:20 9:40ට ගියොත් හරි ෂෝක් 9:20 9යි 20 වෙද්දී යන්න ඕනේ. 9යි 20 වෙද්දී යන්න ඕනේ. එක්සෑම් එක පටන් ගන්න කීයටද? 10ට. 10ට පටන් ගන්නවා. එක්සෑම් එක 10ට පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට විභාගෙට කොච්චරක් වෙලාව හම්බ වෙනවද ළමයි? නෑ ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා අහනකොත් සවන් දීමේ ප්‍රශ්න කීයක් හම්බ වෙනවද? 30යි 30යි 30යි සවන් දීමේ ප්‍රශ්න 30යි. ඊළඟට කියවා ලියන ප්‍රශ්න ඉල්කි 40. ඉල්කි 40ක් වෙනවා. ඉල්කි 40ක් වෙනවා. හරි. එතකොට ඕගලන් ඉල්ග ඊගප් මට්ටමට පාස් වුණා. ඒ කියන්නේ ලකුණු 104ට වඩා අරගෙන විභාගේ පාස් වුණා. එතකොට ඕගලන්ට E7 එකට ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? 5යි. පහයි හම්බ වෙන්නේ. ලකුණු පහයි. ඒතර ඕගොල්ලන් එතනින් එහාට යන්න නම් තව අපි 3 4 කරන්න ඕනි. 3 4 කරන්න ඕනි. එතකොට දැනට අපි 1 2ට තමයි මේ ක්ලාස් එක හදලා තියෙන්නේ. ලංකාවෙන් සම්බන්ධ වෙන ළමයිනුත් හිටියා. ඒගොල්ලන්ටත් අපි වීඩියෝ එක දාන්න ඕන නිසා තමයි මම සරලව විභාගේ මේ වගේ කියලා කියලා දුන්නේ. එතකොට අපි විභාගෙට යන එකේ ඉඳලා සහ දැන් ලංකාවේ ළමයින්ගේ නම් විභාගේ ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. මොකද ලංකාවේ තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඩේට් එකයි ටයිම් එකයි වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඒක හරියට බලලා යන්න ඕනේ. මං කිව්වේ කොරියාවේ ටයිම් එක. එතකොට ඊළඟට අපිට දැන් මේ ප්‍රශ්න ලකුණු හම්බ වෙනවා එක පේපර් එකකට 100යි අනිත් පේපර් එකට 100යි ඔය විදිහට 200න් තමයි ලකුණු දෙන්නේ කියන එකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත්ම කාරණාව මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපි කොච්චරක් මට්ටමට මේක භාෂා දැනුම හදාගන්න ඕනිද දෙවෙනි මට්ටමට පාස් වෙන්න නම් කියලා. එතකොට මොනවද පළවෙනි මට්ටමට අපි භාෂාව දන්නවා කියලා කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්? මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලාද කිව්වේ? ඉල්ගප් කියන මට්ටමේදී අපිට මොන වගේ දේවල්ද භාෂාවෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. චාකිසෝගි. චාකිසෝගේ හාගි. ආ. මුල්ගම් සාගි. චාකිසෝගේ. ඊට 물건 사기. 음. 어. 그다음에 또 한 가지 말을 했어요. 음식 가격. 음식. 음식. 뭐? 뭘 하기? 주문. 응? 주문. 주문하기. 문하기 주문하기. 음식 주문하기. 응? 기초적인 basically 음. 앞에 있는 t 네, h 네, b a s i 자기소개하기 어? 물건 사기, 음식 주문하기 같은 걸 할 수 있다. 근데 오위는 몇 가지를 알아야 되나요? 오위, 오위 몇개 알아야 되나요? 오위 발백, 발백. 오위는 발백입니다. 오위는 발백. 음, 맞아요. 그 다음에 어, 그 다음에 어, 우리 2급, 앞에 2급 මට්ටමට පාස් වෙන්න නම් කොච්චරක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනිද? මොන වගේ මට්ටමකට අපිට භාෂාව පුළුවන්ද 2급 වලට පාස් වෙන්න නම්? 전화하기. 전화하기, 우제국 은행 우체국, 은행 등 어떤 기관이라고 했어요? 그렇죠. 어떤 시설이라고 했어요? 우체국, 은행 등 어떤 시설이라고 했어요? 어떤 시설이에요? 공공 공공시설이라는 말을 들어봤어요? 공공시설. 네다. මොකද්ද කිව්වේ අපි? public places කියලා කිව්වා නේද? 음, 건강시설에서 비료하는 오비라고 말을 했어요. 그 다음에 전화하기, 부탁하기 라는 거네. 부탁하기는 다만기 아와시다. 다만기 또 어디를 다만레드나 아와시다만 ප්‍රකාශ කරන්න. හරිද? ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ භාෂාව පාවිච්චි කරාම. ඔන්න ওই විදිහට අපි basically basically දැනගන්න ඕනි මේකෙදි ටොපික් 1 එකේදී ওই මට්ටමට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි භාෂාව. හරිද? එතකොට ළමයි හරිම ලේසි නමුත් EPS එකට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. EPS එකට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. නමුත් දැන් දෙවෙනි පාර ආවාය වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක සමහරක් විට හරි හුරුයිනේ. ලැන්ග්වේජ් එක හුරුයිනේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් අපි අම්මා තාත්තා කියලා කතා කරන්නේ අපි බහ තෝරනවා කියලා කියන්නේ නේද? පොඩි ළමෙක් ඒ ඒ කරන්නේ සිංහලෙන් අපි මේක දැනගෙන නෙමෙයිනේ නේ. අකුරු ලියන්න අයනල් මයන මායන කියලා දැනගෙන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒක තමයි දැන් ඕගොල්ලන් දැන් ඕගොල්ලෝ අතරේ විභාගයේ විභාගය හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව ලියලා එන අයත් ඉන්නව නේද? පහුගිය දවස්වල හිටියා කියලා මම දැනගෙන හිටියනික එහෙම ඒ ඒ වගේ කාලෙකුත් තිබ්බා ඉස්සර කියලා. ඒ කියන්නේ විභාගෙ ලියන්නේ නැතුව ඔය නිකන් කොහොම හරි පාසල එන අය ඉන්නවා. එහෙම කෙනෙක් වුණත් කාලයක් යද්දි කොරියන් භාෂාව කතා කරනවා. අපිට හෙනවා. ආනේ හොඳට කතා කරනවා. කම්පැනි අජුම්මල එක්ක, කම්පැනි ආජශිල එක්ක හොඳට කතා කරනවා මේගොල්ලෝ. පුළුවන් වගේ කතා කරනවා. ඒ තමයි අරක. ඒ අපි අර මං කිව්වේ කලින්, ඒ කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා එක්ක එකට ඉන්නකොට සහෝදරයෝ එක්ක එකට ඉන්නකොට අපි ඉක්මනට භාෂාව අපි අපි කියනවා මේ සිප්තක් හදා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන කොරියන් භාෂාවෙන් කියන අපිට ඒ භාෂාව ගැන මොකද්ද? භාෂාව අපිට හුරු වෙනවා කියන වචනේ. හුරු වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි ඔයගලන්ටත් වෙන්නේ. නමුත් අපි ඒ හුරු වෙන භාෂාව මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අර එක්තරා රාමුවකට දාගෙන නිවැරදිව සහ විධිමත් සහ විධිමත් කියලා මේ විදිහට තියෙනවා ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලියන්නේ මෙන්න මේ විදියයි ලියන්න මේ මේ විදිහට නීති රීති තියනවා ලියනකොට කියලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි අපි මේ කරන්නේ දැන්. ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ අර පුළුවන් අයත් ඉන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් හොඳට අහන දේවල්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නමුත් මේකෙදි අපි කරන්නේ විභාගයකට ඉගෙන ගන්න එක සහ භාෂාව එහෙම ලියන්න කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ කියන්නේ අපි අර නීති රීති ව්‍යාකරණ කියන එක මුන් පොප් කියලා කියනවා ව්‍යාකරණ ඊළඟට මොනවාද වචන එතකොට දැන් වචන උනත් ළමයි මේ අපි ව්‍යාකරණ සහ වසනත් මේ මේ විදිහට වර්ග දෙකක් තියෙනවා කොරියන් භාෂාවෙත් සිංහල භාෂාවෙත් තියෙනවා කෝ මුනෝ කියලා තියෙනවා කෝ මුනෝ හරිද ඒතර කෝ කියලා කියන්නේ මේ කුසාව කියලා අපි කියන. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි කතා කරන භාෂාව. කතා කරන භාෂාව කියලා කියන්නේ අපි ඒක. මුනෝ කියලා කියන්නේ මුනෝ කියලා කියන්නේ අපි ලියන භාෂාව. ලියන භාෂාව. ඒතර මුණක් කියන එකෙන් හැදෙන්නේ ගොඩක්ම මුණෝ කියන එක ලියන භාෂාව. එතකොට දෙකක් දෙකක් ළමයි. ඒකත් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් අයට ලියන්න බෑනේ. දැන් අපිට සිංහල හොඳට පුළුවන් නේ. සිංහල අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට සිංහල කොහොම කිව්වත් තේරෙනවා. නිදාගෙන හිටියත් සිංහලෙන් කතා කරොත් තේරෙනවානේ අපිට නිකන් ආතන් හැටිත් තේරෙනවා සිංහල. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි සමහරක් වෙලාවට සිංහලෙන් උනත් ලියපු සමහර පොත්වල තියෙන සමහර වචන තේරෙන්නේ නැහනේ නේ. තේරෙන්නේ නැති වචන තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට. සිංහල උනත්. අර අර මට්ටමට ඉගෙනගෙන තිබ්බ නැති වුණාම ඒ කියන්නේ අපිට සාහිත්‍ය තේරෙන්නේ නැති වුණාම සිංහල සිංහලවත පාරිභාෂිත වචන වගේ දේවල් තියෙනවනේ නේ පාරිභාෂිත වචන වගේ දේවල් ඒවා අපිට හරියට නිවැරදිව අවබෝධයක් තිබ්බ නැත්නම් මේකට කියන්නේ මොකද්ද මේ හරි වචන කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ තමයි අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක විධිමත් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඒ වගේ අපිට ඉතාමත් අවශ්‍යයි හරිද? ඒ වැදගත්. එතකොට ටොපික් එකේදී තියෙන්නේ විධිමත් භාෂාව කියන එකත් ඌගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. 1 2 එකේදී ගොඩාක්ම නැති වුණත් ඒ විදිහට 2 දෙවෙනි මට්ටමට ආවම අපිට විධිමත් භාෂාව මේකයි, අවිධිමත් භාෂාව මේකයි කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් එනවා. හරිද? තව මට ඔයගලන්ට පේපර් එකක් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ටොපික් 1 2 පේපර් දැකලා තියෙන ළමයි ඉන්නවද? කලින් කරලා තියෙන අයත් ඉන්නවද? දැකලා තියනද ළමයි পেපර්? නැද්ද? නෑ. නෑ. හොඳයි ළමයි එතකොට අපි මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට পেපර් එකක් පෙන්නන්නම්. එද මේක දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරපු පේපර් එක එන්නේ මේ විදිහට. දැන් තික්කි ඉල්කි දෙකම ඉල්කියෝෂි පළවෙනි විභාගේ තියෙන්නේ පළවෙනියට තියෙන තික්කි එක. හරිද? ඊළඟට ඉල්කි එක. මේ විදිහට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ විදිහට එනවා. හරිද? තික්කි එක ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ තියෙන්නේ. තික්කි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දැන් අපිට මේ ඇහෙන එක නැහැ. මේ ඇහෙන එකනේ දෙබස. ඒ දෙබස ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නලා නැහැ. උත්තර හතර විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර අරක අහගෙන ඉඳලා අපි උත්තර හතර ලියන්න ඕනේ. හරි. උත්තර හතරෙන් හරි එක තෝරන්න ඕනේ අහගෙන ඉඳලා. හරිද? එතකොට ඒකත් ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ CPS topic ලියපා ලියලා අපයට ලොකු එකක් නැති වෙයි. නමුත් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ පේපර් එකට උත්තර ලියලා ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් මං ඊගාට මං ඊගාව ස්ටෙප් එකේදී මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මගේ පන්තිය හැදලා තියෙන්නේ කියන එකත්. අපි පේපර් එක ගැනනේ ගොඩක් කතා කරේ. පන්තිය කොහොමද කරන්නේ කියලා ඊගාවට කියලා දෙන්න. ඊළඟට ඉල්කි පේපර් එකත් මේ විදිහට අපි බලමු. බලන්න ඉල්කි පේපර් එකත් 30 31 ඉඳලා 70 එක දක්වා ප්‍රශ්න 40ක් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා. දැන් මම ඊගාවට ඔයගලන්ට කියන්නම් මේ දැන් මම පන්ති දැන් කොරියාවේ මෙහෙම ටොපික් එකට ක්ලාස් කරා. දැන් අපි සෙට් මම හිතනවා ටොපික් 1 එක නම් පහක් හයක් වගේ සෙට් කරා ටොපික් 1 එක. ගොඩක් කරා ක්ලාසස් ටොපික් 1 ළමයි. මේ ඒ ඔක්කොමලා ගැන කිව්වොත් එහෙම ඔක්කොමලා හොඳටම පාස්. කියන්නේ 150ට වඩා අඩු වෙච්ච ළමයි හිටියේම නැහැ. ගොඩාක් අය ලකුණු 190 ගණන් 170 ගණන් වගේ හොඳම හොඳටම ලකුණු තියෙනවා. හරිද? සමහර ළමයි කියන ප්‍රශ්න දෙකයි වැරදුනේ කියලා. හරිම සතුටුයි අහන්න. ප්‍රශ්න දෙකයි වැරදුනේ මට කියලා ඇවිල්ලා කියන ළමයි හිටියා. එතකොට ඔය අතරේ දැන් ඒ අත්දැකීමුත් ඔයගොල්ලෝ ටික බෙදා ගන්න ඕනේ මොකද ඒක ලං දැන් පරණ ළමයින්ගේ මමත් ඉගෙන ගන්නවා ළමයි ඇත්තටම කියනවා නම් ඔය හැම සෙට් එක ඒ පන්තියක්ම ඉවර වෙන්න ඉවර වෙන්න මමත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා ටොපික් 1 එකේ විතරක් නෙමෙයි 2 එකේදී විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට KIIP ක්ලාස් කරද්දී ඒ හැම ක්ලාස් එකක්ම අවසානයේ මමත් යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා ගුරුවරයෙක් විදිහට මගේ අඩුපාඩුත් මම හදාගන්නවා. මේ තැනදී මගේ මේ අඩුපාඩුවක් තිබ්බා. මම ඊගාව ක්ලාස් එකේදී අඩුපාඩුව හදාගන්න කියන එක හදාගන්නවා හැමතිස්සෙම. ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් අහලා. ඊළඟ එක හදද්දී මම එතකොට plan කරනවා අපේ මේ මෙහෙම මෙහෙම පොඩක් කරොත් හොඳයි මට හිතෙනවා කියලා මගේ තීරස වෙනස් කරනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන class එකේදී අපි ගියේ පහුගිය පන්ති කරද්දී වගේ නෙමෙයි. මේ ගොඩක් ළමයින්ට දැන් තිබ්බ අත්දැකීම් වල හැටියට ඒ ළමයින්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි ඉල්කි පේපර් එකට වෙලාව මදි වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ කොච්චර ඒගොල්ලෝ පුහුණු වෙලා ගියත් කොච්චර පාඩම් කරලා ගියත් පේපර් එකට වෙලාව මදි වෙනවා. වෙලාව මදි වෙන්න හේතුව හැටියට ඕගොල්ලෝ මොකද්ද දකින්නේ ළමයි? ඕගොල්ලන්ට පේපර් එක ගැන කිසි අවබෝධයක් නැහැ නිකන් කියන්න බලන්න ඇයි වෙලාව මදි වෙන්නේ කියලා. ඉල්කි පේපර් එකට කියවන එකට කියවන ස්පීඩ් එක කියවන ස්පීඩ් එක මදි. කියවන ස්පීඩ් එක මදි වෙන්නේ ඇයි? ප්‍රැක්ටිස් නැති ප්‍රැක්ටිස් නැති නිසා. ප්‍රැක්ටිස් නැති නිසා. සිංහල කියවන්න පුළුවන් සමහරක් විට. හැබැයි ඔයගලන්ට කොරියන් කියවන්න බෑ. කොරියන් හොඳට කතා කරන ළමයි. කොරියන් භාෂාව හොඳටම කතා කරන ළමයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට කොරියන් කියව ගන්න බෑ ස්පීඩි. හයියෙන් හයියෙන් කියව ගන්න බෑ. හරිද? අපි එතන ඒක තරඟ විභාගයක්නේ. අර විනාඩි 40 අර 60 ඇතුළත අපි ප්‍රශ්න 40ට උත්තර ලියන. විනාඩි 60යි පේපර් එකට තියෙන්නේ. ඉල්ගි එකට. ඒ 60 ඇතුළත අපි ප්‍රශ්න 40ට උත්තර ලියන්න ඕනි. ඕකේ දැන් පේපර් එක මම ආයි පාර චුට්ටක් පෙන්නලා කතා කරන්නම්කෝ. මේකේ ළමයි මේ ඔයගොල්ලන් බලන්න දැන් LT paper එකට ගිහාම මුල පටන් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි අන්තිමට අන්තිමට යද්දී චුට්ටක් විතර ප්‍රශ්න චුට්ටක් විතර දිගයි. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තොත් චුට්ටක් විතර දිගයි. ඊළඟට එකම ප්‍රශ්නෙන් එකම ඡේදයෙන් ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. ඒතර ස්පීඩි කියව ගන්න ඕනේ. ඒතර වරහනකුත් තියෙනවා. වරහනට එන්නේ මොකක්ද කියලා හොයා ගන්නත් ඕනේ. ඒතර තාම ලිලුගෝ බුරුමේ තපහසිප්ෂෝ කියලා ඔය විතර කියනවා. පහත එක කියවලා අහලා තියෙන බුරුම් කියලා ගම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට තපහසිප්ෂෝ උත්තරේ දෙන්න කියලා කියනවා. ඒතර මේක අපි කියව ගන්නවා. 식혜는 한국의 전통 음료수입니다. 보통 모임이나 잔치에서 땡땡땡 식혜를 마십니다. 이것은 식혜가 소화를 도와주기 때문입니다. 식혜는 달고 맛있어서 많은 사람들이 좋아합니다. 시원하게 마시면 더 좋습니다. 저는 식혜를 만드는 방법이 간단해서 자주 만들어 먹습니다. 하지만 만드는데 시간이 오래 걸립니다. ඔය විදිහට තාක් තාක් තාක් කියවගෙන කියවගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. දැන් මේක ස්පීඩි කියුවේ නැත්නම් හයියෙන් හයියෙන් වේගෙන් කියුවේ නැත්නම් අපිට උත්තරේ ලියන්න උත්තරේ හොයාගන්න වෙලා නැහැ. මොකද ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා උත්තර දෙක. ඒතර ලකුණු පහක් එතනම. හරි. කොහොමද අපි මේකට පුරු වෙන්නේ කියලා කියනවනම් මොනවද කරන්න ඕනේ ළමයි? නිතර නිතර කියවන්න ඕනේ. කොරියන් නිතර නිතර කියවන්න ඕනේ. අංක එකටම හඬ නගා කියවන්න ඕගොල්ලන්. සමහර කෙනෙක් පන්ති ඔයගලන්ගේ කාමරවල ඉන්න අය ඔයගලන්ට hina වෙයි. නමුත් මේ ප්‍රශ්න හයියෙන් කියවන එක වැදගත් ළමයි. හයියෙන් කියවලා පුරුදු වෙන එක. එතකොට ඔයගලන්ට පේපර් පේපර් එක දැක්කහම හයියෙන් කියවන්න ඕනේ නැහැ. අර නමුත් ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ ඒකට කියවන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ආ මේක මෙහෙමයි කියලා ටක් ටක් කරලා කියවන්න පුරුදු වෙනවා. හයියෙන් කියවෙන එක ඔයගලන්ට කතා කරන්නත් උපකාරී වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? කතා කරන්නත් ඒක පුරු වෙනවා හයියෙන් කියලා තියෙන එකේ. අනිත් එක තමයි දැන් මේකේ මේ මට තව ඔයගලන්ට ට්‍රික්ස් කියලා දෙන්න මම පන්තියේදී දැන් ඉල්කි කියන ඒවා දැන් මේ ටික ඔක්කොම කියවලා ඔක්කොම කියවන වෙලා යනවනම් අපි කොයි හරියෙන්ද උත්තර හොයාගන්නේ කියන වචන ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේම අපි කියලා දෙන්නම් ඉල්කි වලදී එහෙම ට්‍රික්ස් තියෙනවා ළමයි. ඒව නැත්තේ නෑ. ඒවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉල්කි පේපර් එකකදී. ඔක්කොම කියවන්නේ නැතුව මේ එකපාරක් කියවලා දැන් අපි අවශ්‍යම ටික කී පොයින්ට් ටික කොහොමද අල්ලගන්නේ කියන එක ඒ වගේ දේවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙනත් ඕනේ පේපර් එක කරද්දී ඉල්කි එක. ඒකත් ඔගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ওই විදියට දැන් පේපර් එක දැන් දැන් මගේ පන්තිය කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට අපි මේ විදියට ටියුට්ස් ටිකක් දෙනවා. ගිය පාර ටියුට් එකට වඩා මම වෙනස් කළා අපි හැදුවා ටියුට්ස් පොඩ්ඩක්. මොකද මේ ගිය පාර ටියුට් එකේ ලොකු වැරදි ගොඩාක් තිබ්බා. කලබලයට කරපු එකක්. ඒ වැරදි ඔක්කොම අපි හැදුවා ඊට පස්සේ හදලා තමයි දැන් ඔය මේ පාර ටියුබ්ස් ටික දෙන්නේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට ග්‍රෑම 100ක් කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ටියුට් එකේ එනවා 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ග්‍රෑම ඒ ටික ඔක්කොම දැන් ගිය පාර මම ග්‍රෑම තිබ්බේ 50යිද කොහෙද ගිය පාර එකට මේ පාර ඔක්කොම කවර් කරන්න මම ග්‍රෑම 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අලුතෙන්ම හැදුවා ටියුට්. හරිද? එතකොට මේ ටියුට් වල ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ එකක් පටන් ගත්තාම මේ විතර හිස්තැන් තියලා තියෙන්නේ ටියුට් එක ඒ කියන්නේ ටියුට් බුක් එක විතරක් අරගෙන ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න බෑ. හරිද? ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකත් එක තමයි ටියුට් එක යන්නේ. මේක කියලා දෙද්දි ඕගලන් තමයි උදාහරණ ලියන්නේ. ඔයාලා තමයි උදාහරණ ලියන්නේ. ක්ලාස් එකට ඒ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි ළමයි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් වීඩියෝ එක බලලා ඒගොල්ලන් උදාහරණ ලියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් උදාහරණ ලියන්න ඕනේ. එතකොට කතා කරන උදාහරණ ලියලා එකින් එකට දැන් මේ ලියන එකෙන් ඕගලන්ට තවත් අවබෝධයක් එනවා. මොකද භාෂාවක් කියන එක අපිට අර මං කලින් කිව්වා වගේ නිකන් මේ කතා කරන එකෙන් විතරක් භාෂාව පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. භාෂාවක් යම්කිසි කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලා අපි කියන්නේ අර අර මොනවද ඒවට කියන්නේ? ඒ ඒරියාස් හතරම cover වෙන්න ඕනේ. මොනවද? කියවීම, සවන් දීම, කතා කිරීම, ලිවීම. ඔය හතරම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. එතකොට කියනවා ආ ඒ පුද්ගල භාෂාව හොඳින් හසුරවනවා කියලා. හරිද? එතකොට ඒ නිසා තමයි ඔයගලන්ට ලියන්න පුරුදු කරන්න නිසා තමයි මේ විදිහට ටියුට් එකේ අපි ඉඩ තියලා ඔයගලන් මේක ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට ඔය විදිහට ටියුට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ටියුට් පොත් අපි ලබන සතියේ ඔයගලන්ට දානවා. ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයට සහ සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න අයට අපි දානවා. ඊගාව එක ඊළඟට ඔයගලන්ට vocabulary ඒකත් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. ටියුට් එකේම මේම එකක් එනවා ඔයගලන්ට ඕහි කියලා එකක් ඒ ඇවිල්ලා මාක් මාලාව අපිට දැන් topic 2 එකට මම අපි කිව්වා නේද අපි topic 2 මට්ටමේකට ප්‍රශ්න වචන 2000ක් විතර දැනගෙන ඉන්න ඕයි කියලා කියන්නේ නේ වචන 2000ක් අඩුම දැන් 1500ත් 2000ක් එතකොට වචන අපි අවශ්‍ය වචන ගොඩාක්ම මේකට එකතු කරලා තියෙනවා අවශ්‍යම වචන ඊළඟට ඔගලන්ට මීට අමතරව දැන් මේ දෙන වචන වලට අමතරව ඔයාලගේ වෙබ් එකට වචන ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඊළඟට අපි papers කරනකොට අලුත් වචන ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. papers කරනකොටත් අලුත් අලුත් වචන හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේ වචන ගැන කතා කරද්දී මේ ටියුට් පොතත් එක්ක මේ ටික ඔයගලන්ට එනවා මම සිංහලෙන් කරපු. වචන ගැන කතා කරද්දී ළමයි ඔයගලන්ට විභාගي සාර්ථකව කරගන්න නම් දවසකට ඔයගොල්ලෝ වචන පාඩම් කරන ටාගට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ටාගට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. මම දවසකට වචන 10ක් පාඩම් කරනවා කියලා. හරිද? ඒක තමන්ගේ ඔළුවට ගන්න. ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සල්ලි දීලානේ. ක්ලාස් එක කරන්නෙත් අරමුණක් ඇතුවනේ. නේද? දැන් මමත් මෙතන ඇවිල්ලා හිටගෙන මගේ පැය දෙකක් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගත කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ පැය දෙකට අමතර මම ඒකට සූදානම් වෙන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම පන්තියක් ගානේම මම සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පන්තිය හදන්න මේක අලුත් අලුතින් පටන් ගන්න පන්තිය මෙහෙම මෙහෙම වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඒකට plan කරන විදියක් තියෙනවානේ. ඒතර එතනත් මගෙත් සූදා. එතනත් මම ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් කාලයක් ගත කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා පැය දෙකක් හැමදාම මෙතන ගත කරනවා. දැන් ක්ලාස් එකේ Zoom ක්ලාස් එකේ live සම්බන්ධුනේ නැතත් ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එක හරි බලනවානේ. එතකොට එහෙම වෙද්දී ඕගොල්ලෝ මේකට කාලයක් ගත කරනවා. එතකොට ඒකේ තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුමක් තියෙන නම් ඕගොල්ලොත් පන්තියට අමතරව ඔයාලගේ උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ කියන කතාවයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාලගේ උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ. දැන් මොකද මේ තව පොඩි කතාවක් කියන්නම්. මේක කිව යුතුද නැද්ද කියලා මම හිතන්නේ මේ අලුතෙන්ම කොරියාවට ආව ළමයි ළමයින් ළමයින්ට ගෑල් ළමයි දෙන්නෙක් මම ක්ලාස් කරන්න ගත්තා. එච්චර කල් නැහැ ඒගොල්ලන්ට මම ක්ලාස් කරන්න අරගෙන මාස දෙකක් විතර ඒ ළමයි ඇත්තටම හරිම සතුටුයි මේ මාස දෙකම මාස දෙකේ හැම සතියෙම කරන්නත් බැරි වුණා මොකද ඒගොල්ලන් සමහර දවසට ආවේ නැහැ ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබිලා සතිය කොහොමද සති ගන්න අඩුයි සෑහෙන කරපු නමුත් එළම වෙන කිසිම තැනකින් ඉගෙනගෙනත් නැහැ කොරියන් හරිම සතුටුයි එළමයි හොඳටම ඒ කියන්නේ ඒක වෙනුවෙන් කැපවීමක් කළා තියෙනවා භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක වෙනුවෙන් කැපවීමක් කළා තියෙනවා දවසකට වචන පාඩම් මම හැමදාම හැම දවසකම සතියකට දෙපාරක් පන්ති තියනවා හැම දවසකම වචන 20ක් පාඩම් ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ 20න් 20 මේ ළමයි හරියන්න පාඩම් ගන්නවා 20න් 18ක් හෝ 20න් 16ක් මුල් මුල් දවස්වල 20න් 16 20න් 14 ওই විදිහ දැන් 20න් 20ම හරියනවා ඇයි අර එකම දේ ඒගොල්ලන් දිගටම කරගෙන ආව නිසා වචන පාඩම් කරන එක එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ vocabulary book එකක් හදන්න දීලා තියෙනවා. ඒක හදාගෙන ඒගොල්ලෝ ලස්සනට කරගෙන යනවා. දැන් ඕගලන්ට ඕගලන්ටත් ඒ වගේ. වචන දීලා තියෙනවානේ. මේ වචන වලින් මම 10ක් පාඩම් කරනවා කියන එක හැමතිස්සෙම ටාගට් එකක් හැටියට තියාගන්න. මේ 10 මම අනිවාර්යෙන් මේ දවසේ පාඩම් කරනවා. වැඩ ඇති දැන් ඒ ළමයිනු ඒ ඕගලන්ගේ මට කම්පෙයා කරන්න බෑ මොකද බහුතරයක් මෙතන වැඩ කරන ළමයිනේ. දැනුත් වැඩ වැඩපලේ ඉඳන් සම්බන්ධ වෙනවා ඇති මේ Zoom meeting එකට. ඉතින් එහෙම කරන නිසා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති මේ ඇයි අපිට කාලයක් නැහැනේ කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලන් පාඩම් කරනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. මට සරලව කියලා දෙන්න පුළුවන් විභාග කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මේකට අපි මෙහෙම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මට මඟ පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මට පාඩම් කරන්න බෑ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මට කියන්න පුළුවන් මේක පහසු ක්‍රමය කියලා. නමුත් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මට පාඩම් කරන්න බෑ. පහසු ක්‍රමේ පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒතර වචන පාඩම් කරන එක අර විදිහට කරගන්න. මොකද ඒක පුරුද්දක් හැටියට කරගත්තොත් ඕගලන්ට ඒක මේ මොකක්ද ඒක කිව්වේ? පුරුද්දක් හැටියට ඒක පුරුද්දක් හැටියට තියාගත්තොත් අමාරු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. පුරුදු කියන දේවල් අමාරු නැහැනේ මිනිස්සුන්ට නේ. ඒක පුරුද්දක් කියන්නේ නිකම්ම ඒක කෙරෙනවානේ. කෙරෙනවා. එතකොට ඒක හිතලා මතලා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක පුරුද්දක් කරගන්න කියන්නේ ඒකයි. එතකොට තව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ওই විදිහට ප්‍රාන්තිය ගැන කියන්නම්. අපේ පන්තිය ওই විදිහට තමයි කරන්න හිතන් ඉන්නේ මේ ඉස්සරහට. ඔක්කොමලා සහභාගී වෙන ළමයි මොකද දැන් සහභාගී වෙන අය ඉන්නවා නම් මමත් උනන්දුවෙන් කරනවා. දැන් කට්ටිය නැති වුනහම පන්තියට එන්නේ නැහැ. එක දවසක් එනවා ආයෙ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වුනහම ටිකක් හරි අමාරුයි කරගෙන යන්න. උනන්දුවක් තියෙනකොට මමත් කැමැත්තෙන් එනවා ඉතින්. ඊළඟට දැන් අපේ KIIP පන්තියේ හැම ළමයි ඒ ඉන්න ටික ගොඩාක්ම හැමදාම වගේ සම්බන්ධ වෙනවා. හැමදාම වගේ ක්ලාස් එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතර ඒක හරි වැදගත්. මේ මමත් හරි උනන්දුවෙන් කරනවා ක්ලාස් එක. මොකද ඒගොල්ලෝ හරි උනන්දුවෙන් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන නිසා. ටොපික් එකත් ඒ විදිහට වෙනවා නම් හොඳයි. සතිය දවස්වල සමහරකට ඕගලන්ට වැඩ ඇති. නමුත් පුළුවන් අය උපරිමෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ලයිව් ක්ලාස් එකට. වීඩියෝ එක කොහොමත් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ ළඟට දැන් වචන ටික විදිහට දෙනවා. තව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඒක පාතාල එකේ තමයි මේ පරිවිය තියෙන අතේ තියන්නේ. මේ ඒකට මුළු කුසීන එක පරිවිය. සත්‍ය චුට්ටක් අඩු කරනවද? මයික් එක ඔෆ් කරනවද? හරිනේ. ඔය විදිහට ක්ලාස් එක කරන්න ඉන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඕගලන් වචන පාඩම් කරන එක කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට vocabulary ටිකක් දීලා ටියුට් ටිකත් එක්කලා දෙන්නේ. නිකන් නෙමේ පාඩම් කරන්න තියෙන ටික අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න ඕනේ නිසා. ඊළඟට grammar ටික අපි කරන. දැන් ක්ලාස් එක කරන්නේ මම අංක 1කටම මුලින්ම grammar ටික කරලා ඉවර කරනවා ක්ලාස් එකේදී. හරිද? එදින අපිට පැය දෙකක් අපි කරනවානේ. පැය දෙකක් කරනවා. බ්‍රහස්පතින්දා, මුඛ්‍යවිල් 9시부터 11시까지 목요일 9시부터 11시까지 නම් ඉඳලා 11ට අපි පැය දෙකක් කරනවා. පැය දෙකේදී මම බේසිකලි මුලින්ම කරන්න හිතාගෙන හිටියේ ඉන්නේ නම් දැනට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මුන් පොප් ටික කරලා මුලින් ඉවර කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ටොපික් පේපර්ස් 8ක් ඕ 8ක් කරනවා. ටොපික් පේපර්ස් 8ක් කරනවා. හරිද? පේපර්ස් 8ක් තියෙනවා. ඔය පේපර්ස් 8 ඉල්කි ත්‍රික්කි දෙක කරලා ඉවර කරනවා. එතකොට ඒ වෙද්දි මාස 3 ඉවරයි. මාස 3 plan කරලා තියෙන මේ විදිහට ඊළඟට ඔයගලන්ට ලබන අවුරුද්ද වෙද්දි exam කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය 29 වෙනිදා exam එක කරේ. ජනවාරි 29 exam එක කරන්න සම්බන්ධ වෙච්ච අය හිටියා මට කතා කරලා. හරිද? ජනවාරි 29 කියන්නේ E7 ගහ ගන්න ඔයගලන්ට ඉතාමත් ළඟයි කියන්නේ ගොඩක් අය කාලේ නැති අය හිටියා. කාලේ නැති අය හිටියා. ඒ නිසා ජනවාරි 29 අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි. එහෙමනම් මේ මාස තුන ඕගලන් ට්‍රේනින් එකක් වගේ මේකට මොනවාද යොමු වෙලා කරගෙන යන්න වෙනවා. යොමු වෙලා කරගෙන යන්න වෙනවා. හරිද? අංක එකට වචන පාඩම් කරන එක ඊළඟට ඕගලන් මොනවාද මේ මුන් පොප් ටික හරියට කරගන්න. දැන් මුන් පොප් ගැන කතා කරොත් මුන් පොප් කියන්නේ අපි ව්‍යාකරණ ව්යාකරණ ගැන කතා කළොත් දැන් මම අර කලින් කිව්වනේ අපේ ටියුට් එකේ ව්‍යාකරණ මම කියලා දෙනවා එකින් එක අදාළ ව්‍යාකරණ ටික. ඊළඟට ක්ලාස් එකේදී ඕගොල්ලන් මගෙත් එක්කම උදාහරණ ලියා ගන්න ඕනේ කතා වෙලා. ආ මේක මේක මේක උදාහරණ කියලා උදාහරණ ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ව්‍යාකරණ පාඩම් කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් හැටියට මම හැම පන්තියකමදී ඕගලන්ට කියනවා ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ මෙහෙම අද අද අදම චුට්ටක් මේකත් කියලාම දෙන්නම් ඔයගලන්ට. කියන්නේ එක ව්‍යාකරණයක් ගන්නවා අපි. ඒ ව්‍යාකරණේ දැන් එල්රල් කියමුකෝ. එල්රල් කියන ව්‍යාකරණය අරගෙන එල්රල් කියන ව්‍යාකරණේ ආ මේකේ දෙන්නේ වාක්‍යයක කර්ම පදයත් එක්ක. එතකොට නාම පදයක් නාම පදත් එක්කලා යෙදෙනවා. නාම පදේ කර්ම පදයක් වෙන අවස්ථාවක ලිටරලිය දා ගන්නවා. එතකොට ඒ නාම පදේ අන්තිම අකුර හල් අකුරක් නම් එල් හල් ලකුරක් නෙමෙයි නන් රෙල් ඔය විතර යොදනවා කියලා ඒ කෙටියෙන් අපි මතක තියාගන්න. කෙටියෙන් මතක තියාගන්න. මොකද දැන් ඔගලන් මේක ඉගෙන ගන්නේ විභාගේ පාස් කරන ටාගට් එකටනේ. ඇත්තටම අපිට ඊට පස්සේ කතා කරන්න උවමනා වෙයි. අපේ වැඩ කටයුතු කරන්න භාෂාව උවමනා වෙයි. නැත්නම් ඔගලන් මේක උගන්වන්න යන්නේ නැහැනේ. භාෂාව දැන් ඔගලන් තව කෙනෙක්ට උගන්වන්න යනවා නම් එතනදී අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. භාෂාව ගැන කොරියන් මුන් පොප් කියන්නේ සෑහෙන කොම්ප්ලිකේටඩ් ළමයි ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඒවැ. ඒ පොත් ගැන කතා කරත් ඒ ඒ මොනවාද ව්‍යාකරණ ගැන ලියවිච්ච පොතත් හරිය ගොඩක් තියෙනවා. කොරියන් ආයෙවත් ඒවා ගොඩක් මේ පරිශීලනය කළා නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙනවා ගොඩක්. මේ එච්චර දුරට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන් අර විදිහට සරලව මම සරලව ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. මේක මෙහෙමයි මේ මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්න. ඒතර ඒ කොටස මතක තියාගත්තාම විභාගෙට එන ටිකේ එන එන ව්‍යාකරණ ටිකේ ඒ අදාළ අදාළ අදාළ ටික මතක තියාගෙන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් මොනවද කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මේක ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගෙන විභාග ළඟදී ආයෙ පාරක් ඒ ටික බලාගෙන පාඩම් කරන්න. එතකොට මම දැන් දවස් මුල් ටිකේ දිගටම ව්‍යාකරණ ටික කරේ කියලා කිව්වනේ ව්‍යාකරණ මේ පාර 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. පොතේ එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම කරනවා නම් අපිට රටක් ගාලා කරගෙන යන්නත් ඕනේ පේපර් රට කරන්නත් ඕනේ නිසා පේපර් රට පටන් ගන්නත් ඕනේ නිසා ඉක්මනටම කරන්න වෙනවා මොකද මාස 3යි තියෙන්නේ මාස 3යිකොත් මාසෙකට සති 4යිනේ සති 4යි සති 8යි සති කීයද එතකොට ඊගාවට කීයක් තියෙනද ඔක්කොම 12යිනේ 12යි ওই 12 ඇතුළත අපි කරන්න ඕනේ පන්ති කරන්නේ 12 පාරක් මොනවාද ඒ ඒ මොකද දවස දවස් සති 12යි ඊළඟට දවස් ගාන ඊළඟට පැය ගාන අපි බැලුවොත් එහෙම ඒ ඒ කාලය තුනට අපි මේක කව කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ওই විදිහට තමයි ක්ලාස් එක හැදලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. පන්තිය ගැන හරි මොනවා හරි. ප්‍රශ්න තියනවද? මිස් මේ ඇඩ්මිෂන් කොහොමද ගන්නෙ? ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න තියෙන්නේ 12 වෙනි මාසේ. ඇඩ්මිෂන් කියන්නේ අපි ඇප්ලයි කරලා ඉන්න බෑ 12 වෙනි මාසේ. ඒ කියන්නේ අපිට ජනවාරි 29 එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ 12 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා ඉඳලා. හරිද? කොහොමත් මම මගේ page එකේ දානවා apply කරන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ group එක හැදුවාම group එකට වෙනම මම දානවා apply කරන්න කියලා. ඊට කලින් මම කොහොමත් මාසයක් විතර කලින් තියලා ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් දැන් account හදාගන්නත් එපා. topic account එකක්. topic account එක හදාගත්තේ නැති අය account එක හදාගන්නත් මම කියලා දෙනවා. ඒ ටික හදාගෙන ඔයගොල්ලන් සූදානම් වෙන්න ඕනේ ඊළඟට apply කරන්න. apply කරාට පස්සේ තමයි admission එක එන්නේ. ඇඩ්මිෂන් එක එන්නේ ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට විභාගෙට සතියක් වගේ තියලා සතියක් හෝ දෙකක් තියලා. හ්ම්. මඩම් මාව ඇහෙනවද? ඔව්. මඩම් මේ ලංකාවේ ටොපික් එක්සෑම් කරනවා නම් කොහොමද ප්‍රොසීඩිය එක? කොහොමද විස්තර ලංකාවේ තී කරනවා නම් මම හිතන කැලණි යුනිවර්සිටි එකේද කොහෙද කරන්නේ? එම්බසිය එම්බසිය හරහා තමයි ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට එම්බසි සයිට් එකනොත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. ඒක මම හරියටම විස්තරය ඔයගලන්ට දැනගෙන දෙන පහුගිය දවස්වල එක්සෑම් එකක් කරන්න එක්සෑම් එකක් තිබ්බා නේද ගිය අවුරුද්දේ. මේ අවුරුද්දේ මං හිතන්නේ 10 වෙනි මාසේ එක්සෑම් එකක් තිබ්බා. තිබ්බ මැඩම්. ඔව් නේ. ආ ඒක තමයි. ඕ මොනවාද ප්‍රශ්න දැනගන්න. ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද ක්ලාස් එකට අද? මමත් දැන් ජොයින් උනේ. ඔව්. මම මේ පාර ටොපික් එක්සෑම් කළා මිස් මේ 1 2 දෙකම කළා. ඔව්. රිසල්ට් එකම බලන් ඉන්නවා. ආ ආ ආ. ප්‍රොජෙක්ට් එක නම් කරා එක ලේසි සෙකන්ඩ් එක නම් මට අමාරුයි ක්ලාස් ගිහලා නෙමෙයි කළේ මාත් ක්ලාස් එකක් හොයන ගමන් ඉන්නේ මේ ආ එහෙමද hmm hmm hmm miss oh oh, කියන්න මිස් oh, මේ අව ඉසෙන් ඉසක ගන්නකොට මේ ලකුණු පනස් දෙකෙන් බලනවා කියලා කිව්වා මිස් මොකක්ද ඒ පනස් දෙකෙන් බලනද එකයි දැන් 72කින් බලන එහෙම ලකුණු මට්ටමකුත් තියෙනවා නේද 22 ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් වෙනස කියන්නේ මෙහෙමයි මම ගොඩාක් විස්තර කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ හොයන් ජුජොන්ස් එක දැන් ඔයගලන් සේව් කුක් කරපුවා ඉන්නෝනේ එකම කම්පැනිට ආවයි ගිහිල්ලා ඔව් ඔව් ඔව් මම දැන් එකම කම්පැනි තමයි මම දෙවෙනි ප්‍රවීල්ට ඔව් එකම කම්පැනි ඉන්න අයට හොයන් ජුජොන්ස් කියලා එකක් ගන්න තියෙනවා කම්පැනින් ඇප්ලයි කළ එක අරන් දෙයි ඔයගලන්ට ඒක ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට ලකුණු 52කින් ගන්න පුළුවන් V7 එක. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒ කම්පැනි අවුරුදු 8ක් වෙන්න ඕනේ. 8ක් වෙන්න ඕනේ. හරි හරි. ඔව් දැන් මගේ දැන් අවුරුදු 6 යන්නේ 6 දැන් 7 යන්නේ. හ්ම් හ්ම් ආපු කම්පැනිම. ඔව් ඒ තමයි ඔයාලට දැන් එක්සෑම් කරලා ලබන අවුරුද්ද වගේ ඒ E7 ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔව් දැන් අපි කලින් ඊට කලින් ඇප්ලයි කරනවා නම් 72ක් ගන්න ඕනේ අවුරුදු 8 කලින්. ඔවාරු දට කලින් එහෙම වෙනවා ඔව් ඔව් හරි හරි තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි? ගෲප් එකේ නැතුව මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවද? ගෲප් එකේ නැතුව. ඔව් මිස්. කවුද? මම රුවන්. රුවන්. රුවන් group hmm. එකේ නැද්ද? Uh, නෑ මිස් මේ දැන් පොඩ්ඩකට කලින් මේ මිස් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොට link එක ඉල්ල ගත්තා. ආ link එක ඉල්ල ගත්තේ. රුවන්ව මම group එකට add කරේ නැද්ද? ඔයා මට message එකකින් ඉල්ලපෙක් කෙනා නෙමෙයිද? ඔව් එයා තමයි. ඔයාව මම group එකට add කරා. ඔව් add කරා. දැන් add එකට add වෙලා නෑ. ඔයාව ඇඩ් කරලා නැද්ද රුවන්ව? නෑ රුවන් නෙමෙයි මං අසින්ත. කවුද? අසින්ත අසින්ත අසින්ත අසින්ත මට ෆෝන් මට කෝල් එකක් දෙන්න අසින්ත හොඳේ? අසින්ත මට කෝල් කරේ නෑ නේද අද? නෑ මිස් කෝල් කරේ නෑ මම අර මැසේජ් එකක් දාලා ලින්ක් එක කියලා. ඉල්ලගත්තා නේද? මගේ නම්බර් එක තියෙනවද ඔයාගාව? ආ නම්බර් එක තියෙනවා. නම් එකට කෝල් එකක් දෙන්න ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා ගෲප් එකේ නැති ළමයි ඉන්නෝ නම් මගේ මැසෙන්ජර් ගොඩක් වෙලාවට මට බලන්න බැරි වෙනවා ළමයි හැමතිස්සෙම මැසෙන්ජර් චෙක් කරන්නේ නැහැ මේ මැසෙන්ජර් එකටත් මම හැමතිස්සෙම අර මේකක් දාලා තියෙන්නේ නම්බර් එකේ ෆෝන් නම්බර් එකේ වැටෙන්න කෝල් එකක් දෙන්න කියලා හැමතිස්සෙම මේ ඔගලන් මොනවා හරිද දැන් ක්ලාස් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ගෲප් එකේ නැති අය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් මට මගේ නම්බර් එක අරගෙන මේ පේජ් එකෙන් කෝල් එකක් දෙන්න. ක්ලාස් එකට ඉස්සරහට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය අය ඉන්නවා නම්. තව මොනවද දැනගන්න ඕනේ? මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද ළමයි වෙන? මැඩම් මා එනවද? ඔව්. මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන ඒ සම්බන්ධිනුත් මැඩම්ලා මොන හරි ආ එහෙම කරනවා මේ කාසිකේ නම් මම ඒව ගැන දැම්ම කතා කරේ නැහැ කට්ටියත් එක්ක. මිස් ලංකාවේ අපිටත් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් ලංකාවින් ණයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp ආ ක්ලාස් ෆීස් නම් මම දැන් මෙහින් නම් අපි මාස 3ට ඊෂිප් සාමාන්‍යන් කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වොන් uh, වලින් ඒ ගන්නේ. Um, මොනවද දැනගන්න ඕනි වෙන? කරාම අපිව group එකට ඇඩ් කරනවද? ඔව් WhatsApp එකෙන් මට message එකක් දාන්නකෝ කතා කරන්න මම වෙනම ඔයගොල්ලෝ ටික ලංකාවේ අයත් එක්ක. හරි. Thank you. හ්ම්. වෙන ප්‍රශ්න නැහැ වගේ මට පේන්නේ නේද අද? මිස් ඇහෙනවද? ඔව්. අලුත් කම්පැනි එකකට ගිහිල්ල ඉවරලා E7 වීස එක ඉල්ලුම් කරන එක ගැන පොඩ්ඩක් මිස් කියන්නකෝ. අලුත් කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ E7 එකට ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න කම්පැනි E7 එක ගහ ගන්න බැරි නම් වෙන තැනකට ගිහිල්ල ඉවරලා ඊසවන් එකට ඇප්ලයි කරනවන එන කම්පැනිය එක කත් ඕ පොරිසනෝ පරි වෙන එකට හරි ඒකේ එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ මල්ලි එහෙම කරලායින් හිටිය පහුගේ දවස්සල ආයේ ගැටලුවක් නැහැ එහෙම කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් උනේ නැහැ ඔව් මම දන්න තරමට එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ එහෙම කරපු අය හිටියා හරි මිස් ඇහෙනවද? ඔව් කියන්න. මිස් එතකොට එහෙම මේ වෙන දැන් ඉන්න කම්පැනි එකක වෙන කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා වීසා මාරු කරගන්නව නම් ඔව් පඩි පඩියට හම්බෙන ලකුණු ඒක ප්‍රශ්නයක් නේද? ඉතින් ඒක කලින් එකෙන් පඩි වාර්තාව ගත්තාම හරියි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කොයි කම්පැනියෙන් පඩි ගත්තත් ළමයි ටැක්ස් එක ගෙවන්නේ කොරියන් රජයටනේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ චෙක් කරන්නේ ටැක්ස් එක කොච්චරක් ගෙවලාද එහෙමනේ. ඔයගලන්ගේ සෝ ආදායම් පෙන්වන්නේ ඒකටනේ. ආ ඒකට අලුත් කම්පැනි කියලා ඒක අවුරුද්දක් තියෙනවනේ එහෙම ගන්න නැහැ නේද? එකක් නැහැ. කලින් එකේ ටැක්ස් හරියට අප්ඩේට් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම නම් ඉතින් අර අලුත් එකේ ඉන්න ඕනේ. හෙලෝ මිස් එනද? ඔව්. එතකොට මිස් මේ අපි දැන් වෙන කම්පැනි මාරුනාන් පස්සේ අර මේ ලකුණු හම්බෙනවනේ එක කම්පැනි හිටපුවාම ලකුණු වැඩි ගණක් හම්බෙනවනේ ඉතින් එකට. ලකුණු ගන්න අඩුව නේ දෙතකොට මේ වෙන කම්පේට ඔය දේහෙම මෙහෙම වෙනවා දැන්දැන් ඔය කොය චුචොන්සකින් වගේ ඉල්ලනවා ඉතින් මාරු වෙලා ගන්න බැහැනි ඒක ලකුණු ටික හේම දැන් හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් ඕගොල්ලන් අර දුෂ්කර පළාත්වලට ලකුණු දෙනවානේ ඔව් දුෂ්කර පළාත්වලට ලකුණු දෙන එක කලින් ඒ ප්‍රදේශවල හිටියත් ලකුණු හම්බ වෙනවා හම්බ වෙනවා අයිම ඔව්නේ අනේ හිතේ ඔව් ඒ වගේ පුරිකියොබ්බලත් කලින් ඒවට හම්බ වෙනවා මං හිතන්නේ ඔව් ඒකත් චුට්ටක් මම හරියටම චෙක් කරලා කියනවනේ මට මතක හැටියට පුරිකියොබ්බලත් කලින් හිටියේවට ලකුණු දෙනවා අපි දැන් කම්පැනි අමාරු කරනවා කියන්නේ ලකුණු 72කින් සීමාවෙන් උඩට ලකුණු ගන්න ඕනේ නේද කොහොමද ලකුණු ගන්න ඕනේ දැන් දැන් තත්ත්වය කම්පැනි ඕන අපි ආපු කම්පනින්නට වඩා දැන් කම්පනි මාරු කරන් පස්සේ ගාන වැඩි වෙනවා ලකුණු ගාන වැඩි වෙනවා නේද ඔව් ඉතින් එකක් මාරු කරාම එහෙම වෙනවා ඒ අර විතර ගන්න බෑ ඔව් බෑනේ 52කින් ගන්න බෑනේ ඔව් බෑනේ තව මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවද ළමයි අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයි අද සම්බන්ධ වෙලා නැහැ ගොඩක් අය නේද? වෙන කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගෲප් එකට ඇඩ් වෙච්ච ළමයි නැහැ අඩුයි. වැඩ ඇති ඒගොල්ලන්. Hello. ඔව්. Oh. මාව ඇත් කරලත් දන්නමිස් මම හවස කතා කර හැබැයි මෙහි නම්බයගෙන මිස් මේ වත්තත් ඉන්න මේ ලංකා නම්බරේ ඔයා ගරුප් එක ඉන්නවද ඒක තමි ගරුප් එකට ඇත් කරලද කියරන්නගත් මම ගරුප් එකට ඇත් කරන්න ඔයාට එන්න පැව එකක් මට මේ ලිංක එකක්ම ලිංක එක දැම්ම මේ රැකින්න මේ මැසෙන්ජ හරාදුම් ඇත් කරල ඇත්තෙනෙ මොකද නම්ම ජීවන්ත පතිරන මට දාන්නකෝ WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක්. හා මිස් හරි. ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඔව් මට WhatsApp එකෙන් දානකෝ මැසේජ් එකක් මම ජීවන්ත කියලා. ඒකට මම කතා කරන්න. හරිනේ. දැනුයි කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්නේ ක්ලාස් එකට මට චුට්ටක් කලින් දාන්න තිබ්බ ඔයගලන්ට ලින්ක් එක මම මේ ඕපන් කරන්න හිතන් හිටියට මේ එහෙම මේකක් තිබ්බේ නැහැ ලොකුවට කරන්න මම පස්සේ ඉතින් ලංකාවෙන් සැරින් සැරේ අය කතා කරන්න ගත්ත නිසා දැන් මම ලින්ක් එක ඔක්කොටම සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. තව මොන හරි ගැටලු තියෙනවද ළමයි? නැද්ද? ප්‍රශ්න තියනවද? දැනුත් ළමයි සම්බන්ධ වෙනා ඉන්න මම හිතන්නේ අලුතෙන් එහෙනම් ළමයි තව ගැටලු නැද්ද ඔයගලන්ට කතා කරන්න කතා කරේම ඇති ළමයි ටිකකුත් ඉන්නවනේ මොනවත්ම කිව්වේ නැති ආ ක්ලාස් එක මම කරපු කියපු විදිහට කරගෙන යන එක ඕගලන්ට කමක් නැහැ කියලා හිතනවද මොන හරි ඒ ගැන ගැටලුවක් තියනවද නෑ ළමයි ක්ලාස් එක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරපු එක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ළමයි විස්තර කියන්න බෑද මිස්ටර් ගැන අපි පරක් වෙලා වෙනවා. මොකද්ද? ආයෙමත් ඒ ගැන කියන්න බැරිද? ආ මම මේක දාන්නම් මේ YouTube එකට වීඩියෝ එක හොඳයි. හරිද ඒක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේක බලලා ක්ලාස් එක කොහොමද වෙන්නේ ක්ලාස් එක මොන වගේද දැන් අපි ටොපික් 1 එකටනේ කරන්නේනේ. ඒතර ලංකාවේ අයටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකට. කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලන් මට WhatsApp එකකින් කතා කරන්න. Messenger එකකින් ගොඩක් කතා කරන්න එපා. Messenger එකකින් මට answer කරන්න වෙලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. WhatsApp එකට ගොඩක් වෙලාට කතා කරන. ඒත් හැබැයි මට දවසකට ඔගලන් මම ආස කරේ නැහැ කියලා ලංකාවේ ළමයි මොනවත් හිතන්න එපා. මොකද <laughs> මේ හරියට කෝල්ස් එනවා. ඉතින් බැලුවාම දවසකට 600ක් 800ක් කෝල් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ආන්සර් කරපු නැති ඒවත් තියෙනවා ආන්සර් කරපු ඒවත් තියෙනවා. උදේට නැගිට්ටාම හරියටම උදේ මම සමහරකට හය මාට විතර නැගිටිනවා පොඩි කෙනා ඉස්කෝලේ යන්න ඕන නිසා. එහෙම නැගිටලා හත වෙන්න බෑ මගේ ෆෝන් එකේ රින්නන්න ගන්නවා. හතේ ඉඳලා. හරිද? දිගට ඊට පස්සේ කතා කරනවා ලංකාවේ කතා කරනවා. සමහරට ලංකාවේ ළමයි නොනවත්වා ගන්නවා. දැන් ආස කරන්නේ නැහැ මොකක් හරි වැඩකන ඉන්නේ මනසේ කාන්ස කරන්නේ නැහැ කිව්වම ඒ ඒ දිගටම ගන්නවා ඒගොල්ලන් පොලස්. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන් ආස කරේ නැතුවට මොනවද හිතන්න එපා මේ ගොඩාක්ම බිසි මේ ඒ නිසායි කතා කරන්නේ නැති. හැබැයි මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. දැන් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ අය සම්බන්ධ වෙන්න අය ඉන්නවා නම් ඒ විදිහට ටොපික් ක්ලාස් කියලා දාලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. මම කතා කරලා මේවා කරන්නම්. වෙන මොන හරි ඔයගලන් ගැටලු තියෙනවනොත් WhatsApp එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න Messenger එකට තරම් මම WhatsApp එකට ගොඩක් සතියකට එක දවසක් WhatsApp එක ඔක්කොම කියවලා මේවා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකයි. ඒ නිසා ඒකට දාන්න හැබැයි සමහරක් වෙලාවට සතියේට එක දවසක් <laughs> කියවද්දී ඔයගලගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න මේ ඒක ප්‍රශ්න මාකර වෙලා විසඳලා ඉවර වෙලා <laughs> තියෙනත් පුළුවන් එක දවසක් ආස කරන්න ගන්න නිසා කොහොම හරි මේ ඔයගලන්ගේ මේක දාලා තියන්න මම කතා කරන්නම් ගැටලු නෑ නේද ළමයි එහෙනම් අදට ක්ලාස් එක නවත්තන්නම් ලංකාවෙන් සම්බන්ධ වෙන ළමයි ඒ විදිහට කරන්න කොරියාවේ ඉන්න අයත් මැසෙන්ජර් එකකින් සම්බන්ධ වෙච්ච අය හිටියා group එකට ඇඩ් වෙච්ච නැති තාම මම group එකට ඇඩ් කරන්නේ නම් ළමයි සල්ලි දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ව එහෙම කරලා අපි ක්ලාස් එක ලබන සතියේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඉක්මනට සම්බන්ධ වෙනවා සම්බන්ධ වෙන්න මොකද ලබන සතිය විදි ටියුට් එක දාන ලෑස්ති කරලා තියනවා දැන් අපි පෝස්ට් එකට ලබන සඳුදා වගේ වෙදි දානවා වෙන මොනවත් නැහැ නේද කියන්න හොඳයි. එහෙනම් ළමයි ඔව් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? තියනවද මොන හරි? තියනවද මොන හරි කියන්න? නෑනේ. එහෙනම් තියන්නම්. ඔක්කොටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ රාත්‍රියක්.